අයිබෝන් බයිහන්දල් කැපේ කාලෙකට පස්සේ කාලීන අවශ්‍යතාවක් නිසා විවිධ කතාබහක් ඇති කරන්නට හිතුවා. ඉතින් ඇත්තටම අපි අද කතාබහට යොමු කරන්න හිතුවේ මම හිතනවා ශ්‍රී ලංකාවේ ඉඳලා කොරියාවට එන්න ඉන්න සහෝදර සහෝදරියට වගේම කොරියාවට දැනට ඇවිල්ලා ඉන්න මම හිතනවා ඒ හැමදෙනාටම ඉතාමත් වැදගත් අරුණ කාරණා රාශියක් කතා බහ කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් තිබෙන නිසාම මේ විදිහේ කතිකාවතක් සඳහා අපි අවස්ථාව උදා කරගත්තා. ඔව්. ඉතින් ඇත්තටම මේ වැනි කතා බහකට අපි සම්බන්ධ කරගත යුත්තේ එයට සුදුසු පුද්ගලයන්. එහෙමයි. ඔව්. ඉතින් ඒ නිසාම අපි අපේ EPS ශේත්‍රයේ එහෙමත් නැත්නම් uh, කුරියාවට එන අපේ ශ්‍රී ලාංකික කම්කරුවන්ට උපදේශනය දෙන ඉතාමත් uh, මම හිතනවා කාලයක් තිස්සේ කම්කරුවන්ට උපදේශන සේවාව යෙද සේවාව ලබා දෙන දෙපළක් මේ සඳහා මම සම්බන්ධ කරගත්තා. ඔව්. ඉතින් ඇත්තටම මේ දෙපළ ගැන සඳහන් කරනවා නම් uh, මහත්මයක් සහ මහත්මයෙක්. ඇත්තටම කොහොමද මම සටහන් කරන්නේ? ඇය ගැන කියනවා නම් කොරියානු ජාතික කාන්තාවක්. ඒ වගේම සිංහල භාෂාව හොඳින් හසුරවන කෙනෙක් හැටියට ඉතින් එතුමිය මම හිතනවා මයිහඟල කැෆේ සමග එක්වරක් සම්බන්ධ වෙලා ඊට කලින් ඔබට උපදේශනා උපදේශන රාශියක් ලබා දුන්නා. ඉතින් නැවත වතාවක් එතුමිය අප සමග සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. ඒ කවුරුත් නෙවෙයි ඔබ දන්නවා විදේශිකයන් සඳහා වූ උපකාරක මධ්‍යස්ථානයේ සිංහල භාෂා උපදේශකාවක් මොනවාද උපදේශිකාවක් විදිහට කටයුතු කරන ඕවන්ෂිල් මහත්මිය අපිත් සමග එකතු වෙනවා අයවවන් හොඳයි ඒ වගේම තමයි කවුරුත් දන්න කෙනෙක් එතුමා එතුමා සෑහෙන කාලයක සිට කොරියාවේ ඉන්න ශ්‍රී ලාංකික සහෝදර සහෝදරයන්ට උපදේශන කම්පල් උපදේශන සේවාවේ නියත වෙනවා. ඇත්තටම අත්දැකීම් රාශියක් තියෙන මෙතුමන් මම හඳුනන කැමති ශ්‍රී ලාංකික කම්කරුවන්ට එහෙමත් සහෝදර සහෝදරයන්ට පියෙක් වගේ මම හිතනවා එවැනි උපදේශන රාශියක් ලබා දෙන කෙනෙක් අද අපිත් සමග සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ කවුරුත් දන්නවා කොරියානු විදේශිකයන් සඳහා වූ උපදේශන මධ්‍යස්ථානයේ කම්කරු උපදේශන ක්‍රියාවලියේ යෙදෙන පුෂ්ප ප්‍රේමනාල් මහත්මයා අපිත් සමග වෙලා ඉන්නවා. හරි ඔබතුමාවත් මම ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්න කැමතියි. හොඳයි. ඉතින් අද කතා බහට ප්‍රවේශයක් යොදන්නට ඕනේ. ඉතින් ඒ ප්‍රවේශය සඳහා ප්‍රවේශය ලබා ගැනීම සඳහා මම අහන්න කැමතියි ඔබ දෙපළගෙන්න මේ EPS සිස්ටම් එකේ එහෙම නැත්නම් EPS ක්‍රමේ ආරම්භය කොතනද කියන්නේ? මම හිතන්නේ කෝන්සල් මේස් එක ගැන කතා මුලින් පැහැදිලි කිරීමක් කරන එක වඩා සුදුසුයි <laughs> කියලා. ආ මම කියනවා 2094 සිට 어, 라자와 바하파카 코리아어서 있는 바탕 가타기안의 EPS 시스템 디얼라 고용 허, 가, 제 디얼라 해머 라데머 N 바탕 가타 EPS සිස්ටම් එක කියන්නේ employment permit system කියන ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් අපි හඳුනනොත් ඒත් මේ සඳහන් කරේ මම 1984 සිට නෑ මිස් 1984 ඉඳලා D3 කියන වීසා එකෙන් කොරියාවට කට්ටිය වැස්සා 2004 8 වෙනි මාසේ 17 වෙනිදා ඉඳලා තමයි EPS system එක පටන් ගන්න ආරම්භ වෙන්නේ රටවල් පහකින්. ඔබ තමයි ආරම්භය වෙනවා. ඒ රටවල් පහ අතරට මම ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළත් වෙනවා. ශ්‍රී ලංකාව ඔව් ශ්‍රී ලංකාවත් ඇතුළත් වෙලා හිටියා. එතකොට මේකේ ඉතිහාසය එතන 2010 2004 2004 ආරම්භ වෙන EPS සිස්ටම් එක මේ වෙද්දී විවිධ මොනවද නවීකරණයන් වෙලා අද වෙද්දී මේ වගේ තත්ත්වයක තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේ මම හිතන්නේ රටවල් පහකින් ආරම්භ වෙච්ච එක පසුකාලීනව තව තවත් වැඩි වෙනවා. කොපමණ වැඩි වුණාද 16ක් වෙනවා දැන් මේ වෙනකොට වර්තමානයේදී වර්තමානයේ වෙන විට රටවල් 16ක් දැනට EPS ක්‍රමය අතතේ කොරියාවට එනවා මේ විදිහට රටවල් වැඩි වීමට හේතුව හැටියට ඔබතුමිය මොකක්ද හිතන්නේ හැම රටම කුරියාවට ඇවිල්ලා වේද ඉගෙන ගන්න පුළුවන් හරි හම්බ කරන්න පුළුවන් ඔව් මොන හරි කුරියාවේ සිස්ටම් එකතාව අපරටට වුණේ කියලා අපේ රටට අවශ්‍යයි කියලා ඉල්ලුවා නිසා තමයි මේ රට කොරියාවේ අනෙකුත් රටවල් සංවර්ධන සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල් වල දැඩි ඉල්ලීම පරිදි තමයි මේ විදිහට රටවල් පහකින් ආරම්භ වෙච්ච ඊ සිස්ටම් එක රටවල් 16 දක්වා දැන් වර්ධනය වෙලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම මේ විදිහට දැන් EPS ක්‍රමය අපිට ඉතාමත් වැදගත් මොකද EPS EPS ක්‍රමය යටතේ තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ සිට කොරියාවට වැඩ කරන්නට ඔය හැමදේම එන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේක අපිට ඉතාමත් වැදගත්. ඇත්තටම මම මෑතකදී අපි බලපු දෙයක් තමයි 2019 වෙච්ච 2019 දී EPS ක්‍රමය යටතේ කොරියාවට ආව අය කියන්නේ කොරියාවේ ඉන්න ඔක්කොම ශ්‍රී ලාංකිකයෝ බැලුවොත් මම හිතනවා 35000 35 කොහොමද කරන්නේ? කෝන්සිල් මිනිස්සුන් මට ඉතින් සම්පූර්ණ දත්ත අරගෙන <laughs> ඒ වෙනකොට සමහර ඒ කියන්නේ මිනිස්සු 35000ට වැඩි වැඩි හිටියා. ඔව්. ඒ වුණාට දැන් කියන්නේ කොරෝනාට පහු වෙලා නම් ඒ 2019 තිබ්බ ප්‍රමාණයට වඩා අඩු වෙලා තියෙනවා ඔව් 20000ක් කියලා මම හිතන්නේ ඔබතුමා ඒක මේ ප්‍රධාන හේතුව නම් මේක කොරෝනා එක ආවනේ 2019 දෙසැම්බර් මාසෙ විතර වගේ පටන් අරගෙන දැන් අපේ රටේ හිටපු ශ්‍රී ලාංකිකයෝ මේ රටෙන් 2020 පෙබරවාරි මාසෙ විතර වගේ වෙනකොට දිගට හරහට විස තියෙන කට්ටිය යන්න පිටත් වුණා. යන්න පිටත් වෙච්ච වෙලාව දැන් මේක වළක්ව ගන්න ඕන. කොරෝනා කියන එක මේක ගෝලිය වසංගතයන්නේ මේ රට දාලා කියත් කොරෝනා හැදෙනවා කියලා මෙහි වැඩි වෙච්ච වෙලාවේ ලංකාවත් කොරෝනා වැඩි වුණානේ. ඒ වෙලාවේදී මම කිව්වා කොරියාවෙන් යන අවසාන විදේශිකයා මමයි කියලා නතර කරන්න හැදුවා කට්ටිය. මොකද මේ යෑම නතර කරන්න. මොකද එයාලයි පවුල් වලට මේ ආදායමක් හොයාගන්න ලංකාවේ රැකියාවක් නැහැ. ඒ වෙලාවේදී හිටපු සෙනඟ 2021 අවසාන වෙනකොට විශාල ප්‍රමාණයකින් අඩු වෙලා තියෙනවා. දැන් මට හිතෙන්නේ ඒ 20000 කොහොමද 18000 17000 විතර වගේ වෙනකන් අඩුවීමක් තියෙනවා. දැන් අපිට ගිය අවුරුද්දේ දෙසැම්බර් මාසේ ආගමන විගමන නිලධාරියෙක් ඇවිල්ලා මෙහි කොයුක් එකක් කරා. එතෙන්ද කිව්වා ලක්ෂ 25ක් හිටපු විදේශිකයෝ කොරෝනා එකත් එක්ක ගිහිල්ලා රටවල් වලට ගිහලා සමහර කට්ටිය එන්න බලාගෙන ගිහිල්ලා වීසා කැන්සල් වෙලා දැන් 18 ලක්ෂ 80000 වෙනකන් අඩු වෙලා කියලා කිව්වා. ඒ කියන්නේ කොරියාව එන්නෙන්න විදේශිකයෝ වැඩි වෙන්න ඕන එකට කොරෝනා එකත් එක්ක ලක්ෂ 6යි ගානකට අඩු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක මම හිතනවා ඒක දැන් හැම රටකම නැති නෑනේ කොරෝනා හැම රටකම තියෙන නමුත් අපේ රටේ ඉන්න අය ගෙන්න ගත්තේ පවුලේ ඉන්න අය අම්මලා තාත්තලා බිරිඳවරු ගෙන්න ගත්ත කොරියාවේ ඉන්න කොරෝනා හැදෙන තරුණ කවුදලා වග කියන්නේ අපේ මහත්යට පුතාට ඔහොම කියලා. ඉතින් එහෙම කියලියලා ඒ මිනිස්සුම අද දුක් වෙනවා අද කොරියාව අනිත් රටවල් එක්ක සාපේක්ෂව හොඳ ස්ථාවරයකට රට වහන්නේ නැතුව පවත්ගෙන ආපු එක ගැටලුව. ඇත්තටම මම හිතනවා ඔබතුමා ඉතාම හොඳ දෙයක් කිව්වා. මම හිතන්නේ කොරෝනා තත්ත්වය මේ කොරෝනා මර්ධනය වීමත් සමගම විශාල වශයෙන් ලංකාවෙන් පිට වෙන්නට ගත්තා. කොරියාවේ ශ්‍රී ලංකාවේ පිට වෙන්නට. ඇත්තටම ඒ වෙලාවේ නිවැරදි මඟ පෙන්වීමක් තිබුණා නම් ඔවුන්ට මම හිතනවා අද ඔවුන් එම රැකියා අවස්ථා ආරක්ෂා කරගෙන අදටත් ඉන්නවා ඒක ගැන මම පැහැදිලි කිරීමක් කරොත් සෝන්සිල් මිස් ඉන්නවා මට හිතෙන්නේ මට වඩා කොරියාවේ 100ට 80ක් විතර කොයින් සෙන්ටර් වලින් එන කෝල් හැම ගැටලුවක් ගැනම එතෙන්ට යනවා. එතෙන්ට යනවා. ඊට පස්සේ මට මේ ගැන පැහැදිලි කට්ටිය කතා කරනවා. ඒකෙදි උනේ මේ හැම පැහැදිලි කිරීමක් එක්කම මේ දැන් සමාජයේ ඉන්න මිනිස්සු දකින්නේ තමන්ගේ පැත්ත විතරයි. අනුන්ට වරදක් දැක්කොත් ඒ දේ කියන්න ඉන්නෝ නිසා කවුරුවක් එක කාමරේ ඉන්නවා නම් සාමාන්‍යයෙන් හතර දෙනෙක් එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් යන්න හැදුවොත් එහෙම අර පහළ ඉන්න එක්කෙනා දඟලනවා එයා යවා ගන්න. එයා කොරියාවේ ඒ කම්පැනි ඉන්නවට වඩා එයාගේ මට OT එකක් තියෙනවා කියන මානසිකත්වයේ ඉන්නෝ මිසක් එයා නතර කරගන්න මේ කොරියාවේ වා යන්න එපා. තාම ඊට කොච්චර කාලයක්ද සල්ලි හම්බ කරලා නැහනේ. පළවෙනි අවුරුදු හතරේ අවුරුදු ගෙවල් හදනවා විතරයි. දෙවෙනි සැරේ තමයි සල්ලියක් ඉතුරු කරන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මේවට අපි ඒ දවස් ටිකේ හැම සෙන්ටර් දෙකකින්ම දැනුවත් කිරීමක් කරා. මම හිතන්නේ අපේ හිටපු සාර්ජන්ට් ස්ථානාපතිතුමා තානාපත්තුමා කවදාවත් නැතුව එම්බසිය පැය 24 සේවය කළා තානාපත්තුමා හිටිය රාත්‍රී මොන හරි කොරෝනා ප්‍රශ්නයක් ආවොත් මේ කට්ටියට විසඳුම් දෙන්න එතුමන් යන්න එපා කියලා කිව්වා. ඒ කියලා තියෙද්දී තමන්ට හිතිච්ච දේ තමන් කරා තමන්ට හිතිච්ච දේ කළා දැන් වීසතියෙදි ගියේ වීසතියෙදි ගිහිල්ලා දැන් එන්න බැරුව කල්පනා කරනවා අපි කරගත්ත ගොම්කමක් අන්න එතන හරි නිසි ක්‍රමවේදය පැහැදිලි කිරීම කරලා දුන්නා නමුත් එයාලට හිතිච්ච දේ යාලා තීරණය අරගෙන ගියා මම හිතන්නේ මෙහි ඉන්න කට්ටියට වඩා ඔවුන්ගේ බිරින්දෑවරුන් දෙමව්පියෝ එන්න කියලා තමයි ගියේ ඇත්තටම ඒක මම හිතනවා ශ්‍රී ලාංකිකයින් වෙච්ච විශාල පාඩුවක් කියලා මේ විශාල පාඩුවක්. මොකද මම දැනුවත්වම වීසා කාලේ අවුරුදු 4 තිබ්බා අය ලංකාවට ගියා. හොඳයි. ඉතින් ඇත්තටම මේ 2009 දී කොරෝනා හේතුවෙන් කොරියාවට එන අය VPS සිස්ටම් එක යටතේ එන අය ගොඩක් අඩු වුණානේ. ඒක නැවතුණා සම්පූර්ණයෙන්. මේක නවත්තලා තිබිලා මම හිතනවා පසුගිය වසරේ සිට ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඒක ආරම්භ වෙලා දැන් ටිකින් ටික ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට කොඩියාවට එන්න අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා. නමුත් මේක යථා තත්ත්වයට පත් වුණා කියලා කියන්න බැහැ නේද? යථා තත්ත්වයට පත් වුණා කියලා කියන්න නම් කොරියාවේ දැන් එන්න එන්න ඔමික්‍රෝන් එක වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒකම දැන් කතා එන්න ඉන්න අය මොනවා හරි ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් තියෙනවා. කොරියාවෙන් ගන්න හදනකොට ලංකාවේ කොරෝනා වැඩි වෙනවා. ඒ කොහොම කොහොම හරි කොරියාවට අවශ්‍ය කරන ශ්‍රම බලකාය තාම මට හිතෙන්නේ මේකේ 140ක් සම්පූර්ණ වෙලා නැහැ. විදේශිකයන්ගේ කර්මාන්ත ශාලාවල අපි කම්පැනි විසිට එහෙම ගියාම තියෙනවා මොකද්ද මේ කරන්නේ අපිට වැඩ කරන්න මිනිස්සු නෑ අපිට ආයතන වහ දාන්න වෙලා. ඔන්න වගේ ගැටලු තමයි අපිට හැමදාම වගේ කියන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතනවා මේකට නම් අවුරුද්දක් විතර යයි මේක යථාර්ථයකටපත් වෙන්න එහෙම නැත්නම් මේ ශ්‍රම ඉගතාවය දිගටම තියේ කියන දැනේ තමයි මම නම් දකින්නේ. ඔබ සුනියගේ අදහස ගැන කියන්නේ කොරියාවේ 사장님수라 기할라 기한니 코리아의 마다나 캄코로와 나두이 기할라 에카니사 헤모 아야다모 아우르타 피자준나 아우르타 피자준나 <laughs> 아이와 스리랑카 같디요 랑카오도 누아두어리 අයිකෝ ඔව් ඒකත් පොඩ්ඩක් මගේ දර වෙතුලිය සමග පුංචි සාකච්ඡාවකට මට දැනගන්න ලැබිච්ච දෙයක්. දැන් මේ අවුරුද්දක වීසා කොරෝනා වීසා එක කියලා ඔයගොල්ලෝ හඳුන්වනවානේ. මේ වීසා ඇත්තටම අලුත් වෙන්නේ ඇයි? ඕගොල්ලෝ ඒක දැනුවත් වෙනවා. මේ වීසා ඔයාලට අලුත් වෙලා තියෙන්නේ සජන් නිම්ලට ඔයාලා අවශ්‍ය නිසා. ඉතින් අවශ්‍ය මොහොතක ඔයාලට වීසා එකක් අලුත් කරලා දුන්නම ඔයගොල්ලෝ නිවාඩියන් එක සාධාරණද? මට හිතනවා ඒක අසාධාරණයි කියලා. ඔයාලගේ පෞද්ගලික කාරණා තියෙන්නට පුළුවන්. නමුත් මේ වීසා එක අලුත් කරලා දුන්නේ ඇයි කියන එක ගැන අවබෝධයක් තිබිය යුතුයි කියලා මට හිතෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේක මේ විදිහට දැන් කුරියාවෙත ලංකාවෙන් ගෙන්නන එකක් මේ විදිහට සීමා වෙලා තියෙනවා. එවැනි තත්වයක මම හිතන හැටියට මේ EPS විභාගය ලියපු අය දැනට විභාග විභාගේ ලියලා අපි කියන්නේ මේ වෙබ් එකේ ඉන්නවා කියලා. ඉතින් වෙබ් එකේ ඉන්න අයගේ දැන් කාල සීමාවක් තියෙනවා යම් කිසි මේ කාල සීමාව ඉක්ුත් වෙච්ච අය ඉන්නවා කියලා මට දැනගන්න ලැබුණා. ඒ අය සඳහා මොන වගේ වැඩ පිළිවෙලක් තිබෙයි කියලා ඔබතුමා හිතනවා? මම හිතන්නේ අපි මෙස් ගේම පටන් අරගෙන ඊට පස්සේ අනුපාඩු වෙන තැන් වලදී මම කතා කරන්න. ඒක හොඳයි. ඒක හොඳයි. ඒක හොඳයි. ඔබතුමීගේ අදහස මොකක්ද කියන්නේ? කියන්නේ අර විභාගය කරනවා නම් අවුරුද්දක් වගේ කාල් සීමාවක් තියෙනවා. එතකොට කුරියා හදන්න ඉස්සලා එයාව තෝරන්න ඕනේ නැත්නම් විශේෂ විභාග කරන තිබුණා නම් ඒ සතන්ගේ වෙන්න හදන්න ඕනේ. ඒ වුණාට 묵살라오 스리랑카 안드의 구하냐나 루크롤라디노 구하도토 콜로토 루크롤라디노 에코 히타니 네트워 에이 마오 에완니 네토 디알라 크레가마노 에코 고호모도 어, <laughs> 우토로 되는 불루아더 키안드베 아오 에카 코로나니사 어 코리아의 웨더 어 부닥 t 디이 컴퍼니 비에와다 부닥 아두에 비에는 컴퍼니 아마로에 있는 컴퍼니 비에 어, 나와 에코 히사 에코 티각 아마로 비에 나와 에우나다 에코 히사니 네트워 스리랑카에 있는 아요 코리아난 어, 부닥 웨나스라다 기알라 히달라 다망가 아마로이나 에알라다 아마로이 기알라 히타니 네트워 어, කේතනවා උතුර ගන්න හරි අමාරු වෙයි. අමාරුයි නේද? ඉතින් ඇත්තටම මටත් ඒක මම හිතනවා මේ අපි දැන් මේ ගෝලීය වසංගතයක් ඇටියෙද කොරියාවට අපස්සම් තියෙනවා. කොරියාවේ දැන් ඉතින් පැවසෝ වගේම සමහර කම්පැනි වැහිලා ගිය අවස්ථාවක් අපි දැකලා තිබ්බා. දැක්කා. ඉතින් ඇත්තටම මේ අපහසුකම් තියෙනවා. මොකද සජන් නිමලටත් පඩි ගෙවා ගන්න බැරි අවස්ථාවක් තිබ්බා කියන පහුගිය කාලේ අපි දැක්කා ඇත්තටම. ඉතින් මේක ගෝලීය වසංගතයක් නිසා ඔයගලන් හැමදේම අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ අපිට විතරක් ශ්‍රී ලංකාවට විතරක් බලපාන්නේ නැහැ. ඉතින් කොරියාවටත් ඒකේ යම්කිසි පැත්තකින් සම්පූර්ණයෙන්ම නොවුණත් යම් percentage එකක් යම් කිසි ප්‍රතිශතයකට බලපෑමක් තිබ්බා. ඉතින් ඇත්තටම ඔබතුමාගේ අදහස මොකද්ද මේ ගැන? මට දැනගන්න ඕනේ මේ අයගේ දැන් කල්ලිකුත් වෙච්ච අයට මොනවා හරි වැඩ පිළිවෙලක් තියේද මම මේ කියන්නේ මුලින්ම කතා කරොත් මේ කල්ලිකුත් වෙන අයට වඩා දැන් ගිය අවුරුද්දේ හතරවෙනි මාසේ 12000 12000 වෙනිදා ඉඳලා අවුරුද්දක කාලයක් දික් කරානේ වීසෙක. ඒ අවුරුද්දක කාලයක් දික් කරේ කොරෝනා එක නිසා මේ කොරියාවේ තියෙන කුඩා කර්මාන්ත ශාලා නගා සිටුවීම සඳහා. නමුත් අපි නිතරම දකින්න ඕන දෙයක් තමයි මම ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් වුණාට මම ලංකාවේ එක්කෙනාගේ පැත්ත 100ට 100ක් අන්නවා නෙමෙයි මේ තියෙන අවශ්‍යතාවය මොකද්ද කියන එක. සාධාරණ මට්ටම. අපිට කොරියාවේදී අවුරුද්දක් දීර්ඝ කරලා දුන්නම ඒ කට්ටිය මුල ඉඳලම කාල විස කාල සීමාව ඉවර වෙනකොට ආ බෙඩින් එක දාගෙන තියාගන්න පුළුවන් එක්කෝ ගෙවල් දොරවල් හදන්න ඒ මොනවා හරි තියන්න පුළුවන්. නමුත් මේක අපි කියන්නේ මේ බෝනස් අවුරුද්ද මේ ලැබිලා තියෙන්නේ. මේ බෝනස් අවුරුද්ද කියන්නේ දැන් බොන්නක්ස 20ක් මාසෙක පඩියක් ගන්න කෙනෙක් වුණොත් එයාට රුපියල් ලක්ෂ 3කට වැඩි ප්‍රමාණයක් මාසෙකට යනවා. මේ බෝනස් අවුරුද්ද කිසිම කෙනෙක් අහක දාන්න එපා කියන තැනට මම කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒ අවුරුද්ද ආයි දෙන්නේ ඒ අවුරුද්ද නැවත සැරයක් කිසිම කෙනෙකුට දෙන්නේ අපේ කට්ටිය කරන දේ මොකද්ද? මේකේ ඉන්න කය මං බඳින්න දාගෙන තියනවා එතකොට වෙන වැඩ දාගෙන තියනවා කියලා මේ අය අතරමඟ නතර කරනව දාලා යනවා. මේක අපිට කැමැත්තට දීපු දෙයක් නෙමෙයි. කොරියාව රටේ කුඩා කර්මාන්තශාලා නගා සිටුවීම සඳහා විදේශිකයෝ එන්නේ නැති නිසා ලබා දීපු අවුරුද්ද අපි ඒක උපරිම ප්‍රයෝජන එකක් නෝන. ඒක ගත්තේ නෑ අපේ කට්ටිය මම මීට කලින් කියලා තිබ්බා 180කට වැඩි ප්‍රමාණයක් අවුරුද්ද දීපු අය 4000 ඉවර වෙලා දීපු අය ගත්තේ නෑ. ඒ අවුරුද්ද ගත්ත අය ඉන්නවනම් ඉන්නේ අවුරුදු 3 ඉඳලා 4ට යන කට්ටිය විතරයි. අන්න ඒ නිසා මේකෙදි අපි නිතරම මේවා ආයි 2023 ඉඳලා එන්නේ මේ 2022 4යි 12යි පස්සේ ඉඳලා මොක ආයි එන්නේ 21ක්. ඉතින් ඇයි අපි මේ තරම් මොකද මේ කොරියාවට එන කට්ටිය අධ්‍යාපනයක් ලබලා ඉන්නේ. අධ්‍යාපනයක් නැති වෙනව නෙමෙයි. වටපිටාවේ ආශ්‍රයක් තියෙනවා. මේ සෙන්ටර් වලින් හැමදේම දැනුවත් කරලා තියෙනවා. එතකොට උපරිම මේ කොරියාවේ ගන්න තියෙන chance එක උපරිම මේක සාමාන්‍යයෙන් කොරියාවේ ඉන්න කට්ටියගෙන් වාර්ෂිකව ගත්තොත් එහෙම එක 300කට 400කට වගේ කෙනෙකුට තමයි මේ අවස්ථාව හම්බෙලා තියෙන්නේ කොරියාවට එන්න. ඒ අවස්ථාව ගන්න නැතුව ගෑනු අය කියන දේවල් හෝ වේවා දෙමාපියෝ කියන දේවල් හදලා මම නම් හිතන්නේ නැහැ දෙමාපියෝ කිව්වා කියලා යයි කියන දැනට. ඉතින් ඒ නිසා කර්ම ජීවිත තමයි කොරියාවේ ඉන්න. ඒ නිසා මේ අවුරුදු 4යි මාස 10ට හෝ 9ට තව අවුරුද්දක් වැඩි වෙන්නේ. ඉතින් ඒක ඉඳලා යන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන්න ඕන. අපිට සල්ලි ටික එකතු කරගන්න. ඉතින් අන්න එතෙන්දී මම මුලින්ම ඒක ගැන නම් මගේ විවේචනය මුල ඉඳලම තිබ්බා. ඊට පස්සේ මේ කොරියාවට අලුතෙන් ඉන්න අය එන්න ඉන්න අය ගත්ත විභාගයේ අවුරුදු දෙකට නෙතින්නේ. අවුරුදු දෙකට තිබිලා HRD එකෙන් දැන් මාස 6 6 දෙකට කර ගියා. දැන් අවුරුදු දෙකක්ම කට්ටිය ආපු නැති නිසා දෙසැම්බර් මාසෙ ඉඳලා එන්න ගත්තෙත් පළවෙනි එක කොටාශයක් විතරයි. ඒක 2020 අප්‍රේල් මාස දෙවනි මාසෙ තුන්වෙනි මාසෙ වීස ගහපු කට්ටිය. අපි දැනගන්න ඕන මේ වෙලාවේදී පුළුවන් තරම් මේ ස්ට්‍රයික් කරනවා කියලා උද්ඝෝෂණා කරනවා කීම නෙමෙයි. අපි මම මේ මීට කලිනුත් කිව්වා මේකට සාධාරණයක් ඉෂ්ට වෙන්න නම් ලංකාවේ විභාගේ පාස් වෙලා ඉන්න ඔය 2018 19 වල විභාගේ ලියලා 6800ක් පාස් කරපු වෙනවා මම දුවා ආයි අවුරුදු දෙකකට විභාගේ ලියන්න ඕනේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවෙන් අවුරුද්දකට එන්නේ 3500යි 4000කට අඩු ප්‍රමාණයක් වසරකට. ඒ වෙලාවෙදී මම ගිහුවා මේක අවුරුදු දෙකකට ඕනේ නැහැ කියලා. නමුත් 6800ක ඉච්ඡාදීගෙන් විභාගය පාස් කරපු නිසා මෙයාලට කරන්න තියෙන එකම ඉල්ලීමයි විදේශ සේවකයන් ගිහිල්ලා උද්ඝෝෂණ කිරීම නෙමෙයි. විභාග පාස් වෙලා ඉන්න සියලුම දෙනා ලිපියක් ලියාගෙන ලංකාවේ තියෙන කොරියානු තානාපතිතුමා හම්බ වෙන්න ඕන ගිහිල්ලා බාර දෙන්න ඕන තානාපත්තුමනි අපි අවුරුදු දෙකක් තිස්සේම මේ ගැටලුවට මුහුණ බෑව නැත්නම් වෙන අවුරුදු වල නම් විභාගෙ ලියලා අවුරුද්දක් යනකොට එනවා කට්ටිය කොරියාවට ආව ගියා අපි සල්ලි පොලියට අරගෙන එන්න තිබිච්ච වෙලාවේ තමයි කැන්සල් වෙලා ඒ සල්ලි වලට තාමත් පොලිය ගෙවනවා මම හිතන්නේ දැන් ලංකාවේ ඉන්න අපේ තානාපත්තුමා විශාල වැඩ කොටසක් කරනවා ළමයි කොරියාවට එන්න ගිය තානාපති කාර්යාලයට ගෙන්නලා තානාපත්තුමා විදේශ සේවයත් එක්ක කතා බහ කරලා ඒ හරහා තානාපස්සම විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය හරහා මෙහෙකම් කරුව අමාත්‍යාංශයෙන් ඉල්ලීමක් කරොත් මේක උද්ඝෝෂණ කරලා ඉල්ලීම නෙමෙයි. ලිපි මාර්ගෙන් ඉල්ලීමක් කරොත් මට හිතෙන්නේ තව මාස 6කට ඔබ දික් කරගන්න බැරි වෙන එකක් නෑ කියලා මගේ අදහස. මම හිතන්නේ ඒ ගැන මොකද හිතන්නේ? දිසම්බර් කරත් දෙන්නේ නේද? දිසම්බර් බැරි වෙයි කියලා එතකොට අපි කරනවා මම හිතනවා d í g a m 위 uh, viva a c 어, 고위 어. 어, 사장님 어, 동란노네 도로프 아야가 밑따라이 오코마 아야 네메 도로프 어, 아야 아야가 밑따라 사장님 일란노네 이팅 어대 어, 오코마 플러스네 메헤마이 어 코로나 와상같다 갈라이 다만게 아오션 이사 랑카가 기야 Ayah Nisa Kuriawa Visa Sakarana Beri Nisa Kia. අපහු එන්න දෙවි නැත්තේ කියන්නේ කොරෝනා වාසගත කාලය නෙවෙයිද? ඒකට වඩා මිස් මෙතන කොරියාවේ විභාගෙ ලියලා අවුරුදු දෙකයිනේ දෙන්නේ කට්ටියට කාල සීමාව. ඒ කාල සීමාවේ අවුරුදු දෙක මේ මාර්තු මාස වෙනකොට ඉවර වෙනවා. මේ මාර්තු මාස වෙනකොට ඉවර වෙනකොට එතන ඉඳලා එයාලා විභාග කැන්සල් වෙනවා. විභාග කැන්සල් වුණාම ඊට පස්සේ ඒකන අර ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුවේ කොරියා ආණ්ඩුවේ කිවිසුමේ තියෙනවා. ඒකට අසම් කරලා තියෙන්නේ ඒ කාර්යමව අවුරුදු දෙක විතර තවම කියලා. ඒකනම් සමහර කොට 그만 에코 위상가카라는 에카네니 코리야 안드에테커 상반더워 쌍카차크라는 오네 맞아 이가 됐다 어, 내가 플러스는 음. 뒤에 넣었는데 나도 음. 다 써야 메나스탄 사람인데 에커니사 아 두꺼우나다 කරන ඇතර මම හිතනවා මේ මේ රටවල් 16ටම එතකොට වසර දෙකක කාල සීමාවක් තියෙන අනිත් රටවලට එක සාපේක්ෂව. එතකොට දැන් ඔබතුමා කියන විදිහට අර විදිහට ලිඛිතව අපි දුන්නොත් යම් කිසි සලකා ගැනීමක් නොකරන එකකුත් නැහැ මම හිතන හැටියට. මම මේක කරන්නේ අපි නිකම්ම නැරලා දානවට වඩා උත්සාහයක් උත්සාහයක් දීලා බලනවා විභාග පාසලා මේ මාර්තු පළවෙනිදැන් පස්සේ මේක ඉවර වෙන කාල සීමා ඉවර වෙන අලුත් අයට වීස කඩියම් නිකන් ඉල්ලුපු නොකරපු අය ඉන්නෝනේ තව 17 2000ක් හරි ඒ අය ලිපියකින් තානාපතිතුමා හරහා කොරියානු විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය හරහා කම්කරු අමාත්‍යාංශයට ආයාචනයක් කිරීම ආයාචනය යම් කිසි ඉල්ලීමක් කරනවා අපිට තව මාස 6ක නැත්නම් අවම තව කෝට දෙකකට ඉල්ලුම් කරන විදියට අවස්ථාවක් උදා කරලා දෙන්න කියලා. ආර්ථික ඉල්ලීමක් මේක කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම මේ කොරෝනා තත්ත්වය හේතුවෙන් නේ ඒ අයට එන්න බැරිුනේ. දැන්නේ තුරප්පු අයද විතර ඔව් තුරප්පු අයට විතර කරන්න පුළුවන්. තු තේරියේ නැතිනම් විසඳ කරන්න බෑ. තේරුම් නැතිනම් ඉතින් මේකේ අදහස ඒක. තෝරන්නත් මං හිතනවා මේ කාලසීමාවක් නැති වුණා කිවිසම ආපු අය තව කරා කරස්නේ ඉසඳ කරන්න පුළුවන් මං හිතන්නේ ඒකන විසඳ කරගෙන ඉන්නවා මං හිතන්නේ ඒක නිසා හැම අයදම ඒ විසඳ කරලා තිබුණාද තමන්ගේ තත්ත්වය වෙනස් වුණා ඇති කියන්නේ කවුරු හරි පවුල දෙතිං නිසා කුරියවට යන්න බෑ කියලා තිරණය කරපායම් kao kurija da jednom ne nemam, mi kaj ti vas menova, ki je neki jednaja, mi, o, mi kao ige da ga naja, ewa ke ata adi naja dinnoa. E ata adi eruku aja nettuo. අපහු කුරියා වදා එන්න උනේ අයනම් ඒ වෙනුවට එයාට යන්න පුළුවන් කියලා. ඔව්. කියන්නේ විසන්ත කරණා තේයි කියලා විසඳලා දෙන්න. දෙන්න. කෙරිය නැති අය නම් විසඳා කරන්න දෙයක් නැහැ. අපේ අවසාන ඉල්ලීමක් තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ශ්‍රී ලාංකිකයේ වෙනුවෙන් මම හිතන විදිහට ශ්‍රී ලාංකිකයේ වෙනුවෙන් ඇත්තටම ශ්‍රී ලාංකිකයේ වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලාංකිකෙක් විදිහට මම හිතර එතුමා යම්කිසි අදහසක් කියනවා මේ විදිහට කරනවා. ඔව් ශ්‍රී ලංකා අයත විතරක් ප්‍රශ්නේ නෙමෙයි. නෙමෙයි. අනිත් රටවල අනිත් රටවල ප්‍රශ්නේ නව කියන්නේ ජනාධිපතිතුමාගේ විසඳ කරන්න පුළුවන් එක නෙමෙයි කිවිසුමේ කියනවා. කිවිසුමේ. ඒක නිසා ඒක ඔක්කොම විසඳ කරන්න ඕනේ නම් කියලා මොකද අර ලංකාවේ විභාගේ පාසලා ඉන්න අය මානසිකව වැටලා ඉන්න කට්ටියට පොඩි හරි කියන්නේ ලොකු වලට අවුරුද්දක් වෙතිවේ කලාගෙන ඉන්නකොට මම තේරියේ නැතිනම් කවුරු හරි දුරන්න සටන් නැතිනම් නිකන් අත අරිනවා නම් බැරිද ඒක මම හිතනවා අර කොරෝනා තත්ත්වයේ තුලින් කියලා හිතාගෙන ඉන්න ඉන්න ඒක නෙවෙයි ඒක නෙවෙයි 코로나 다투어 නිසා නෙමෙයි එකකට 팔린 A 플러스네 තිබුණා. 네. 이제 맞다 තිබ්බා. ඔය 이제 갈ලා තිබ්බා. ඒක නිසා දැන් මම හිතන්නේ මේ එතෙන්දී අපේ කට්ටිය මේකට අතහැරලා දානවා නම් අවුරුද්දක් ගිහිල්ලා විභාග ලියන හැම කෙනෙක්ම කොරියාවේ ඒමේ සිහිනේ ඉන්නෝ මිසක් අවුරුද්දක් යනකම් ආවේ නැහැ කියලා මේක අතහැරලා දාන ශ්‍රී ලංකාවේ කොහෙවත් නැහැ. මම හිතන්නේ මොකද ඒගොල්ලන්ට විශාල සිහිනයක්. කොරියාවට එනවා කියන එක ඇත්තටම ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට මේ තරුණ දරුවන්ට ඒක ලොකු සිහිනයක්. ඒ නිසා ඒගොල්ලන් මේ සිහිනේ මම හිතන්නේ කතර දාන එකක් නැහැ. උත්සාහයක් කරයි. මම හිතන නැවත වතාවක් විභාගේ ලියන ගමන්ම උනා අර විදිහට කරලා බලයි. කියන්නේ මේක මේකට වඩා එයින් මතව කොරියන් සාගරේ illuncrenestă. Mamă, ferie nestă, chiar la economie, economie, lucru prasne. ඔය එකක් මම හිතනවා විශේෂ කවුලා. දැන් එහෙම වුණාට මේ අපේ රටේ මේ ශ්‍රී ලංකාවේ ජීවත් වෙච්ච නිසා දන්නවනේ අර විශ්වාස කරනවා කියන දෙයක් තියෙනෝනේ. අපේ විශ්වාසයත් විශ්වාස බිඳුම් එක ගත්තම මට කොයි වෙලාවක හරි මේ සැරේ නැති වුණත් ඊගාව සැරේ විභාගේ ලියලා හරියි මට කොරියාවට එන්න chance එකක්. පිනක් පියේ කියන වචනයක් 긍정적인 마음이 있다네. 그래서 다만도 කියන්නේ 그 잘하는 운행. 잘하는 운행. 잘하는 운행. ඔව් ඒක ඉතින් මන්ත්‍ර දරාගෙන ඒකට මෙතුමා කිව්වා වගේ අර ධනාත්මක විදිහට ඉතින් අපිට කවදා හරි ඉන්න ලැබෙයි කියලා උත්සාහ කරන එක මම හිතනවා හොඳ හොඳ දෙයක් වෙයි කියලා ඔයගොල්ලෝ සිහිනට යන්නද ඉතින් ඇත්තටම මේ තවත් මේ මැත් එක ඇති වෙච්ච ප්‍රශ්නයක් තමයි මම හිතනවා මෙතුමත් ඒකට මුහුණ දුන්නා. මෙතුමිය ගැනත් මම මේ ගැන අහුවා මොකද මගෙනුත් 12යි අහපු නිසා මේ ලංකාවට නිවාඩු යනවනේ දැන් කට්ටිය ලංකාවට නිවාඩු ගිහිල්ලා එනකොට ඒ ක්‍රමේ පුංචි වෙනසක්. නිවාඩු යද්දිත් වෙනසක් වෙලා තියෙනවා යනකොට අනිවාර්යෙන් මේ අපි චීට් කුක් කෝපක් කියලා එකක් දෙනවා. ඒක අරගෙන යන්න ඕනේ. ඉමිග්‍රේෂන් එකකින් මම හිතනවා ඒක අරගෙන යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දැන් ගිහිල්ලා එනකොට මේ අයට එන්න විදිහක් නැහැ මේ කොරන්ටයින් අපි කියන මේ රකක් යොමු කියලා මේ නිරෝධායන වෙන තැන නිරෝධායන වෙන තැන ඇඩ්‍රස් හරියට දෙන්නේ නැහැ කියනවා ඊට පස්සේ නම හරියට දීලා නැහැ කියනවා ඉතින් HRD එකකින් එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා මේ මානව සම්පත් කාර්යාලයෙන් ඒකෙන් මේ කතා කරනකම හරියට කන්ටැක්ට් වෙන්නේ නැති නිසා මේ ඇයට නිමවඩු ඉවර කරලා එන්න බැරි වෙලා තියෙනවා කියලා මෙහෙම කීප දෙනෙක්ම මටත් හමු වුණා ඉතින් ඒ ගැන 아 s í c a d 되게 힘들었는오빠쨌 해결을 해요. 피아니 메카나 페말라서 이사로 오라라서 하리아가 뭐디어라 줬나? 마마리 디알라 줬나 했지? 음. 어, 피아니 이사람은 메이커 플러스네 운이 오미크론 보다 외리구나 인디아웨 음. 이더 마스 스리랑카에 보다 외리구나 에토코터 스리랑카 미니스 겐나카는 에코도 플러스네 이크만과 아프다 네 생남 오미크론 남아이 어, 웨딩와상나토 웰라 티에노네 어 에코 갈 티아간 오네디사 남아이 어 바라코 크라나엔드 음. 바라코 크라나 이살라나 어네 어 EPS 센터레킹 에이 제이코 커가서 에거어 කියන්නේ නිකුත් කරන්න නැවත පැමිණීමේ බලපත්‍රය ඒ වුණාට ඒක නැවතලා තියෙන්නේ අර පෙක්සින් විදගත නිසා ඒක તો නිදහස තුන්නා නිදහස තුනට ඔමික්‍රොන් කිස්තු වෙලා අසංගත වෙනවා ඒක නිසා තමයි ඉක්මනට බෝ වෙලා දෙනවා නිසා ඉක්මනට ප්‍රශ්න වෙනවා හරිද එතකොට දැන් 어, 힘이, 아, 네, 메카다, 네, 니다스 운이 카우르에케네 인너아 기암쿠 에아다, 외다 니다 하스 우나. 에우나도, 어, 오미크론, 어, 와상각도 웨대군 아니사, 매웨더 니깡 네미. 이워게 에윌라기에노. 이워게 에윌라기에노 하나, 카우르 하디 폴크라모, 떨어내노 하나, 메카 그, 리안메 베. 미선자 파라는 에케네지 어, 플러스는 미선자 파라는 베 에나 앞이 에아더 묶음어 뭐 콜카라니 네토 니깐 이호석에는 인노와 에토코토 웨알라다 기와 EPS 센터레카도 리피너요 IT 카라에게 나호 IT 카라에게 텔레폰 넘어라요 어, EPS 센터가 에완네 기우와 에토코토 EPS 센터레 캔 코리안 HRD 에카토 어, 에크 리스트 야와노 에나 에야 콜프라노아 음. 아메 네. 아이티카라 카우더 어, 어 스리랑카에 이렇게 어 프레말랄 어시 있어요? 아, 오, 와서 자가격리 하나요? 어 기알라 기아노아남 네 스리랑카 프레말랄 <laughs> 맞아요. <laughs> 아닌 것 같은데 내가 알기로는 풍화로인데 어, 떻게 그러면 아 그래요? 그 스리랑카 사람은 맞나요? 아, 스리랑카? 네팔 아닌가? 헤머디아라 오프우나남 메코 페일 베노와 리젯 베노 에남 리피너야 야우와 기아노남 사장님도 마게 3%로 나눠 하다락디에다. 예, 하다라오모 기한노네. 스리랑카 미니스 마게나모 모노하다 모노하다 모노하다 모노하다 나무 하다락 기한노네. 파리? sampuran nama mang ten san han karan ne kele kele hawada indala hawada wenaka mage mage dedaro uhendo 어 일어나는 외노와 비엘라 우토로 분노 에야더 හෙත්හස්ලෙලා එන්න පුළුවන්. ඔව් මම හිතනවා මෙතුමා ඒකට නිවැරදිම පිළිතුරක් ලබා දෙයි කියලා. එතන මේ සඳහන් කරන්නේ මේ නිරෝධායන වෙන ස්ථානයේ නිවැරදි ලිපිනේ වගේම අපේ සම්පූර්ණ නමත් සඳහන් කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මම දැනගත්ත දෙයක් තමයි මේ කටයුත්ත මේ ක්‍රියාපටිපාටිය සිද්ධ වෙද්දී ලංකාවේ ඉඳලා කතා කරපුවත් හිටියා. මම හිතුවා ඔබතුමාට ගොඩාක් මේ වැඩ අත්දැකීම් ඇති. මේක කතා බහ කරද්දී මේ ලංකාවේදී වැඩි හරියට මේ වැඩ පිළිවෙල වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒකේ මේ මම මුලින්ම කිව්වනේ මම මේකේ EPS සෙන්ටර් එකේ ඉන්න ශ්‍රී ලංකා තාත්තාවට ඇඟිල්ල දික් කරනවා. කෙලින්ම. ඒකට හේතුව තමයි අපිට මොනවා හරි ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් තියෙනවා නම් අපිට සිස්ටම් එකක් කියලා තියෙනවනේ epscenter@gmail.com එකට ඊමේල් එකක් යවන්න තියෙනවා. එයාලගේ තියෙනවා ෆයිල් එකක්. ඒ ෆයිල් එකෙත් අපි ඔක්කොම ටික සම්පූර්ණ විස්තර ටික ෆිල් කරලා යවලා තියෙනවා. ඒකේ EPS එකේ ඉන්න කට්ටිය බලන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ එතන සිංහල භාෂාවෙන් කතා කරන කාන්තාව නෙමෙයි. කොරියන් ජාතිකයෝ. අපිට ඊමේල් එකක් දාලා කෝල් එකක් ගැහුවම මනුස්සකමින් කතා කරලා ඒ මනුස්සයට පැහැදිලි කරලා දෙන්න පුළුවන් හැකියාවක් ඒ කාන්තාවට තියෙන්න ඕන. ඒ කාන්තාව ඒක කරන්නේ නැහැ. කාන්තාව කියන්නේ ඔයා ලබන මාසේ දාන්න. ඔයා ලබන මාසේ දාන්න. ඔයා පහුවෙලා වැඩි. ඔයාට කාලෙ මදි. ඔන්න ඔය කතාව කියන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේකෙදී මම දකිනවා අපි මුලින්ම රජයේ සේවකයෙක් වෙනවා නම් මොනවා හරි ගැටලුවකට කතා කරනවා නම් ඒ මිනිස්සයා කතා කරන කෙනා කාරුණික වෙන්න ඕන මුලින්ම. ආසාවට නිමාඩු ඇවිල්ලත් නෙමෙයි ඇත්තටම දෙමව්පිය අසනීප වෙලා විවාහ වෙන්න හරි මොනවා හරි වෙලා අසනීප ආපු කට්ටිය ඉන්නවා. එතෙන්දී අපි දකින්න ඕන මෙතෙන්දී ඒ අය කතා කරනවා නම් ඒ අයට කියන්න ඕන මේක HRD එකේ කරන වැඩක්. මේකේ ආපු කට්ටිය ප්‍රමාණය වැඩි. අපි දකුණු කොරියාවේ යවුවම දකුණු කොරියාවෙන් මේක චෙක් කරලා අපිට ආවම අපි ඔයාලට දෙන්නම් දිනේ කියලා. සමහර කට්ටිය ඉන්නවා ගමන් තුන ටිකට් එක වෙනස් කරලා තියෙනවා. මොකද ඒ කාන්තාව කියන දිනේට ටිකට් එක දානවා එතනින් පර්මිෂන් එන්නේ. ඊට පස්සේ ඔහොම කරලා ලංකාවේ ටිකට් එක කැන්සල් ටික් කරන්න කිව්වොත් එහෙම සාමාන්‍ය රුපියල් 30000ක් විතර යන එක සැරයක්. මෙහෙ ගන්න කිව්වොත් සිට් මානෝ විතර ගියත් වෙන සැරේට සම්සිම්මානම් කියලා. මෙන්න මේකෙදී අපේ සම්පූර්ණයෙන්ම ක්‍රමවේද කියනවනම් හරියට මෙන්න මේ දිනේට මේ දිනේට තියෙනවනම් ඒ දිනෙන් පස්සේ අන්න ඔයා එන්න මේ දිනේට එහෙමයි කියලා. මේකේ කියන්න කිසි දෙයක් නැහැ. මෙතෙන්දී සම්පූර්ණ වැරද්ද තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ෆෝන් එක ආන්සර් කරන කාන්තාව කියන්නේ. ඒ කාන්තාව පැහැදිලි කරලා දුන්නා නම් මිනිස්සු රක්තියදු වෙන්නේ නැහැ. තවත් සමහරෙක් පොතෙන්ට යනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතනවා මේක අපි සියලු දෙනා එකම ලංකාවට නිවාඩු නොගිහිල්ලා ඉන්න තියනවා නම් අවුරුදු 3න් 4න් ගියේ නැහැ කියලා ඒක වඩා හොඳයි. අත්‍යවශ්‍යම කාරණයකට යනවා නම් දැනට කතා බහ කරන කතා විලාසයට වඩා මානුෂීය පැත්තෙන් කතා බහ කරලා ප්‍රශ්නයට විසඳුම් ලබා දෙනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. මම හිතන්නේ ඕකේ ඔය ඉන්න මිනිස්සයා මම ඔය ඉන්ටර්විව් එකකට කිව්වා මේ මිනිස්සු කොහියාවට එන්න මිනිසුත් එක්ක තියෙන මේ උපකත්ය ප්‍රකාශ කරනවට කියලා. ඒ තරම් මෙහාට එන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මිනිස්සු 400කට වගේ එක්කෙනෙක් නම් ඒ මිනිස්සු අපි දැනගන්න ඕන මේ වැඩේ ඉෂ්ට කරලා ඉවරලා කොහියාවට යවන්න පුළුවන් වාතාවරණය හදලා දීලා පුළුවන් ඉක්මනට යන්න. එතකොට තමයි විදේශ විනිමය එන්නේ. ඒ වගේම මේ පවුලේ මිනිස්සු නඩත්තු වෙන්නේ. වැටුපක් එවලා. ඒ ක්‍රමවේදයට යන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ ක්‍රමවේදයට යන්න නම් අපේ අපේ අයට මම 100%ක් සාධාරණී කරනව නෙමෙයි මෙතෙන්දී. මෙන්න මේ ක්‍රමවේදේ වුණා නම් වඩා හොඳයි කියලා. මෙච්චර පැහැදිලි කරලා දීලා තියෙන්නේ ඒත් නිවාඩු යනවා අවුරුදු තුනෙන් ගියේ නෑ හතරෙන් ගියේ නෑ එතකොට මේ අවුරුදු පහයි අවුරුදු දෙක කරලා තිබුණේ ඒක කැන්සල් කරලා යනවා ඒත් යනවා කාට කිව්ව Tamanට වෙනකම් ප්‍රශ්නේ ගණන් ගන්න ඕක තමයි වෙලා තියෙන්නේ ඇත්තටම අත්‍යවශ්‍ය කාරණාවට හැරෙනකොට නිවාඩු යන්නත් එපා. ඇත්තටම එතුමා විශේෂිත කාරණාවක් වල මේ ලංකාවේ ඉන්න සෙන්ටර් එකේ විදිහක් පොඩ්ඩක් වෙනස් වුණොත් හොඳයි කියලා එතුමා මම හිතනවා මතක් කරනවා කියලා. ඒකත් ඉතාමත් වැදගත් කාරණාවක් වෙන්න ඇති. මොකද HRD එකේ කොරියාව HRD එකට පෞද්ගලික කතා කරන මන්දිර මෙතුමියට ගොඩක් අත්දැකීම් ඇති. මෙතනත් අත්දැකීම් ඇති. ඉතින් විශේෂයෙන් මේකප් වැඩවලේ මේගොල්ලන් එන්නේ නැහැ කියලා ලෙඩ යදිනවා. දැන් මේ ළමගේ නිමාඩු ඉවරයි. ඔයගොල්ලෝ එන්නේ නැද්ද එන්නේ නැද්ද? මේ කම්පැරින් ඕන වෙන්නේ නැද්ද? අරහේ අර ළමයාට එන්න විදිහක් නැහැ. ඉතින් මෙතන දැන් දැන් කම්පාරුවා විදිහට කොහෙද එයා මොකක්ද කරන මේක දැන් රයිට් එක ඇට්‍රෝල් එකක් එන්නේ නැතුව ඇත්තටම ඒ කම්පාරුවට එන්න නැහැ. තමන්ගේ රැකියාව හිමි වෙයිද? මෙතන ලොකු උබද කොටියක් ඒ මනුස්සයාට ඇත්තටම. දෙදෙනෙක් අපි හෝම් සිල්විස්ටර් කෝල් වෙනවා දිගින් දිගටම දැන් මේ අවුරුද්දේ ඉඳලා ගැටලු ගන්න නිවාඩු යන අයට ගිය අවුරුද්දේ දෙසැම්බර් 28ට කලින් නිවාඩු ගියපු ඔක්කොටම VNT permit එක. VNT permit එක දුන්නේ කම්පැනි එක නිවාඩු දුන්නේ මාස දෙක නම් තව මාසයක් ඉමිග්‍රේෂන් එකෙන් දීලා මාස තුනක් දුන්නා. එතකොට මේ කාල සීමාවේදී සමහර අය එනවා හිතාමතාම මාස තුන ඉවර වෙලා ඉන්න බලාගෙන. මාස තුන ඉවර වෙලා ඉන්න බලාගෙන මේක දානකොට EPS එකට දානකොට EPS එකෙන් යනවා සාමාන්‍ය මාසයක් විතර. මේ වැඩේ permission එන්නේ නැහැ. ඉතින් ඕකෙදි අපි HRD එකට ලංකාවේ EPS center එකට දෝෂාරෝපණය කරනව නෙමෙයි. එතන ඉන්න ශ්‍රී ලංකාවේ කාන්තාවට තමයි මගේ නම් ඇඟිල්ල තිබෙන්නේ. එලින්ම ඊට පස්සේ මෙහෙ කම්පැනි වලට කතා කරනවා. කම්පැනි වලට කතා කරනවා HRD. ඒකට ෆෝන් එක ආන්සර් කරන්නේ නැති වුණාම ඊට පස්සේ HRD එකෙන් ආයෙ කෝල් ගන්න. සජෙන් නිම් සමහර විට මේ කෝල් එක මිස් කෝල් එකට කෝල් එක දෙනකොට HRD එකේ ෆෝන් එක ආන්සර් කරන්නේ නැතුව යනවා. එහෙම වුණාම මිස අර පොඩි ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඒ ඇරෙන්න මේක හරියටම වෙනවා නම් හරියටම දෙගොල්ල හරියට කතා බහ කරලා වුණත් HRD එකෙන් ලංකාවේ EPS center එකට යවනවා. EPS center එකට යවුවම එතන EPS center එකෙන් permission දුන්නා කියලා කතා කරන්න ඕනේ. දැන් මම කීප දෙනෙකුටම කතා කරා. මේ සජින් EPS එකට කන්නේ මෙහෙ HRD එකට කතා කරලා මේක ඕකේ කරලා දෙන්න කියලා. එතකොට සජින් කියනවා මම කතා කරලා ඔක්කොම නිරෝධන මධ්‍යස්ථාන ගැනත් ඔක්කොම ඕකේ වෙලා තියෙන්නේ HR එකෙන් ඕකේ වෙලා තියෙන්නේ. මෙහි HR එකෙන් ඕකේ වෙලා දවස් 3-4කට පස්සේ ලංකාවෙන් කතා කරා ලංකාවේ කියන ඔයගෙක ඕකේ වෙලා නැහැ කියනවා. එතකොට අර ලංකාවේ ෆෝන් එක ආන්සර් කරන් ඉන්න ශ්‍රී ලංකා කාන්තාව මේ කට්ටියත් එක්ක හිතාමතා මේව කරනවද? EPS center එකේ ඉන්න කොරියන් ජාතිකයෝ මෙයාට දැනුම් දීලා ෆෝන් එක ආන්සර් කරන්නේ නැහැ. කවුරු කෝල් කරුවා කොරියන් ආන්සර් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙන්න මෙතෙන්දි මෙන්න මේ ගැටලුව මට හිතෙන්නේ විදේශ සේවකයන් निराකරණය කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඒ තැනට වෙනස් සුදුසු නිලධාරියෙක් ඕන නිලධාරියක් දාලා ඉවරලා මේ මිනිස්සුන්ගේ මානසික පැත්ත තේරුම් අරගෙන වැඩ කරන්න පුළුවන් කුජලයක් එතෙන්ට දාලා තියෙනවා නම් අපි කියන්නේ මෙතෙන්දි පරක් වුණා කියලා වචනයක් කියන්නේ කතා කරාම අර ඉස්සරහට අකුරු දෙකක් එක්ක දාලා තමයි ළමයි කියන්නේ අරකි මෙහෙමයි කියලා. ඉතින් ඒ තැනට යන්න අපි ඕනේ නැහැ. එයාට පුළුවන් අර මිනිසුන්ගේ හික් නොවිදෙන්න. මේ ප්‍රශ්නේ निराකරණය කරන්න EPS එකෙන් තාම ආවෙන අපුවන් ඔයාලට මම කෝල් කරලා කියන්න. කෝල් කරනවනේ. ඉතින් එහෙම කියලා මේක අර හිත සංසුන් කරන්න හැකියාව තියෙනවා කෝල් එකේ. නමුත් ඒක කරන්න නැහැ. කරේ නැහැ මේ වෙනකේ. සමහර විට හිතාන අද හිත කොහොම කරයිද නැහැ මේ වෙනකේ කරලා නැහැ. ඔව් මම හිතනවා මේක දැන් යම් කිසි සමාජ සත්කාරයක් වේවි එම කටයුතු ඇත මේ ක්‍රම වේද වෙනස් වෙලා අපේ අයට මේ නිවැරදිව මේක නිවාඩු ගිහින් එන අයටත් කරදරයකින් තොරව කොරියාව නැවත එන්නේ අවස්ථාව උදා වුණොත් සමහරවිට මිස් මට එකෙද්දී මම කරක් තියෙන ඕන් සිල් මිස්ගෙන් හෙට දැන් වැඩ ගන්න ඕනේ වැඩ ගන්න නිසා HRD එකට කෝල් කරලා සමපිලි පොන්දන් එකේ මේ ලංකාවේ EPS සෙන්ටර් එකේ තියෙන වැරද්ද පොඩේ හරි නිවැරදි මාර්ගයකට ගන්න මෙතන කොරියන් ජාතිකයන්ගේ වැරද්ද නෙවෙයි මම කියන්නේ මෙතන ෆෝන් එක ආන්සර් කරන කෙනාගේ වැරද්ද තමයි තියෙන්නේ අර ඉස්සරහට කුණහරුට කියන අකුරු දෙකක් දාලා තමයි කියේ බනින්නේ මිනිස්සු ඒ තරම් මානසිකත්වය කඩාවැටලා ඉන්න වෙලාවක් ඒ නිසා මට හිතෙන හෙට මිස්සේ ගැන බම්බර එක විශාල සමාජ සත්කාරයක් වේවි කියලා මම හිතනවා ඒක ඒක නේද 콜카라나 하나를라데 기안니 매니마이 음. 알아 어, 보다 이크마니 웨더 로쿠나니 몰라 메리가 에야나도 모노마리 카타크로 카우르하니 바라보이노 음. 에이컨이사 이크만트 카라는 오네이사 그냥 콜카라는 네트이노 ඇතර මම පෞද්ගලිකව කතා කරලා ප්‍රශ්න වැඩ කරන නිසා වැඩ කරන නිසා මම ඒක කළා තියෙනවා මොකද කරලා ඒතරම හතර පහ දිනෙක නම් ඒක උන්ගේ වැඩ දැන් අපේ පැත්තේ තියෙන තැනින් කියනවා ඒගොල්ලෝ සංසසයිටෙන් කියනවා අපි මට ඔක්කොම දෙන්න එපා මම ඔයගොල්ලෝ සමග විතරයි කරන්නේ කියලා මම ඒ තරම්ම කියලා අනිත් අයට කිල්ලෝජගේ පැත්තෙන් හිඳලා ඇත්තට අම්බරෝගේ පැත්තෙන් හිඳලා ඒ වගේ කරපු අවස්ථාවක් තියෙනවා. හොඳයි. ඉතින් ඇත්තටම මේ මේ කතා බහට අපි මම හිතනවා විශාල ඕගලන්ට සහභාගී වෙලා ඉන්න අයට විශාල උපදේශනයක් එහෙමත් නැත්නම් වැදගත් ආනාරාශයක් කතා බහ වුණා කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මේ යම් යම් සිද්ධීන් කොරියාවේ සිද්ධ වෙන දැක්කහම මෑතකදී අත්දැකීම් ඔබතුමාට ප්‍රමුඛින් ගොඩක් ඇති මට වඩා ගොඩක් අත්දැකීම් තියෙන අය නිසා ඉතින් ඇත්තටම මේ මේ දැන් පේන දෙයක් තමයි ලංකාවේ ඉඳලා කොරියාවට එන අය දැන් කොරියාව ගැන නිවැරදි අත්දැකීමක් නැහැ කියන්නේ. නිවැරදි අවබෝධයක් නැහැ කියන්නේ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මේ කම්පැනි මාරු කරන එක දැක්කහම ආව ගමන් කම්පැනි මාරු කරන එක දැක්කහම ඊට පස්සේ මේ පඩිය ලොකු පඩි බලාපොරොත්තු වෙන යනවා මේ වගේ කරුණ කාරණා තියෙනවා ඉතින් ඒව දැක්කහම ඇයි මේගොල්ලන්ට නිවැරදි දැනුමක් ලබා නොදෙන්නේ මේ EPS සිස්ටම් එක හරහා හෝ එහෙමත් නැත්නම් මේ අධ්‍යාපනයක් තියෙන යම් අධ්‍යාපන පාඨමාලාවට මම හිතනවා ට්‍රේනින් එකකට සහභාගී වෙලා ඉන්නේ ට්‍රේනින් එකේදීවත් ඇයි ඔවුන්ට කොරියාව පිළිබඳ නිවැරදි අවබෝධයක් නොදෙන්නේ කියන එක ගැන 맞아, 그럼 찌개도 먹을요 아, 그래, 이해를 어, 이제. 미안해요. 네. 아, 그, EPS 지금 동해서 오신 분들한테 교육이 있잖아요. 네. 그 교육을 통해서 한국은 이런 나라다, 뭐 이런 문화가 있다, 한국의 뭐 일자리 문화는 이렇다, 그런 그런 식으로 뭔가 교육이 네, 제대로 이루어지지 않은 것 같다고 생각해요. 부족하다 부족하다고. 예. 어, 에파나 메헤마이 어, 니티 아노클로 어, 배다았어요 니티리티, 음. 산스크리티오, 음. 코리안 마샤오, 음. 그다음에 어, 사리리커, 바리샤마카라네커 음. 오코모카라는 배닿았요 네, 어. 인권일사 네, 음, 아마도 그렇게 해도 내 생각은 그렇게는 하시는 거 맞는데 그렇, 그렇다고 해도 여기 한국에 오자마자 사업장 변경하고 뭐 월급은 이렇게 해야 된다 아니면 내가 일하는 뭐, 일 분위기는 이러야 된다 뭐 그렇게 인식하고 아마 일단은 코리안 사샤고 어, 위바하가 역할을 많이 보여라 음. 예전부터 산스 그리스에는 이겨나가는 운이 이거 담은 게 외도. 배 당하서요 킹. 어 배달라 디노는 배 하다라 킹 음. 코리아 산스 그리스에어 이겨나가는 걸로 네. 네. 네. 네, 그냥 담은 게 외도. 이렇게 담은 게 담아 전에 왜 한글 앞에 이렇게 <laughs> 어, 너무 이겨나가는 걸로 와. <laughs> මම හිතනවා ඒ සංස්කෘතිය ගැන ගත්තොත් එහෙම මයිහඟ කැපේකේ දිගටම ඒව දාලා තියෙනවා මොකද මගෙන් කට්ටිය අහුවොත් එහෙම සාහිත්‍යක ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ඇප්ලයි කරන්න දීසයන් එකට මම කියන්නේ මයිහඟ කැපේකේ බලන්න සිංහලෙන් පැහැදිලි කරලා තියෙනවා කියලා මම දිගින් දිගටම කියනවා කතා කරලා කියන්නේ ඊට වඩා මම දකින්නේ මේ මේකට තමයි මේ කොරියාවට බහින අය ඉන්නෝනේ මේ කොරියාවට බහින අයට ඉස්සර මම 1997 කොරියාවටදී අපිට උදව් කරන්න කට්ටිය හිටියේ නැහැ. අපි මොන ප්‍රශ්න තිබ්බත් අපි කම්පැනි වැඩ කරගෙන හිටියා කම්පැනි මාරු කිරීම තිබ්බේ නැහැ T3 එකේ. දැන් ඉන්න ළමයින්ට කොරියානු රජයේ ආයතන දාලා තියෙනවා. තමයි දෙන්නේ වැඩිම ගෝල් එන්නේ මිස්ටර් මේ අන්තන් වලට තව සෙන්ටර් 9ක් තියෙනවා. මේකත් එක්ක. මිනිස්සු තාත්තගෙන් ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලබා ගන්න පුළුවන් මේ ආයතන වලට ගියාම. නමුත් එන කෙනා ඉන්නේ ලංකාවේ ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල් ලියලා හෝ වේවා තමන්ගේ සල්ලි වලින් විභාගයේ මහන්සියලා සල්ලි හම්බ කරගෙන විභාගේ ලියලා නැහැ. අම්මා තාත්තගේ සල්ලි වලින් විභාගේ ලියලා එනකොට ඒ ළමයින්ට බර ඇරුම්කම බරපතල කිසිම දෙයක් නැහැ. සල්ලි හම්බ කරගන්න උවමනාවක් කියන එක. ලංකාවේ කොරියන් විභාගේ ලියන්න ඉන්නවනම් කවුරු හරි එයා Taman සල්ලි හම්බ කරගන්න ඕනේ. එයා සල්ලි Taman සල්ලි හම්බ කරගත්තම මම මේ සල්ලි හම්බ කරන්න මොනතරම් අමාරු වුණාද කියන ඒකත් එක්ක එයාගේ විශ්වාසයක් ඇති වෙනවා. එහෙම නැතුව අම්මා තාත්තා සල්ලි දීලා විභාග ලියලා පාස් වෙලා කොරියාවට ඇවිල්ලා මේ කොරියාවට ළමයි ගෙනල්ලා නැහැ හුරුතල් කරන්න කවුරුවා. ඒ නිසා මේ හැම කෙනෙක්ම මේ රටට එනකොට මේ පට්ට කාගෙන ඉන්න ඕන. ආපු ගමන් වැඩ ලේසි නෑ කොහෙවත්. ඒ නිසා අපේ අය ලංකාවේ ඉඳගෙන බලාගන්නේ අඩිය ලක්ෂ 30යි. සම්බෙග්මානන් බොල්ගෝ, ගොන්රෝ, සාම්සිලස කොමහවස්. කොස් එකයි. ලක්ෂ 30 පඩියයි, වන් රූම් එකයි. ඊට පස්සේ ඔෆිස් වල තියෙන වාඩිලා ගන්න වැඩ විතරයි. මේව නෙමෙයි. අපි මට හිතෙන්නේ අපි අර කොරියන් භාෂාව උගන්වන ගුරුවරුන්ගේ ගෲප් එකේ මම ඉන්නවා. එයාලට නිතරම කියන්නේ ඔයාලා දෙන්න කොරියාවේ තියෙන කටුකබාව. ඒව දැනගෙන ළමයි එන්න ඕන මෙහාට. මේ සල්ලි තියෙන දෙමෝපියන්ගේ ළමයි මෙහාට එන්න හොඳ නැහැ. කුඹුරු වැඩ කරන මහන්සිලා වැඩ කරන්න පුළුවන් දෙමෝපියන්ගේ ළමයි මෙහාට එන්න ඕන. ඒ ඇවිල්ලා ඒ ළමයි එතකොට කට්ටක් කාගෙන වැඩ කරනවා. ඒ එක ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක තමයි කවුරු හරි වැඩ අමාරුයි කිව්වම මේ කොරියාවේ ඉන්න පරණ මිනිසුන්ට මගේ අගෙන තිබෙන්නේ මුලින්ම. ඒ මිනිස්සු ගිහින් උදව් කිරීම තමයි අර මිනිස්සයා එතනින් තව තැනකට යන්න දඟලන්නේ. අන්න ඒක වළක්වන්න ඕන ඔක්කොටම කලින්. අපි එන්න එන්නම රැකියාව වර්ධනය කරන්න ගියා. හිටපු තානාපත්තුමා, දෙක්වන්තලේ හාමුදුරුවෝ අපි කිව්වා අපි එන්නම් කියන බගකීමෙන් තොරව මේ අපිට කැමන්නේ කියන බස්කුලියත් එපා අපි ඇවිල්ලා කතා කරන්න. රැකියාව වර්ධනය හදන්න. ඊට පස්සේ මේ ළමයි මෙතෙන්ට අවිල් කියලා මම මේ කියන්නේ වැඩි ඈතක නෙමෙයි දෙසැම්බර් මාසේ 8 වෙනිදා කොරියාවට ආපු දවසේ ඉඳලා මේ වෙනකොට ආපු කම්පැනි චේට් කම්පැනි චේට් ඈත කාලේ මාසයක් වගේ ඇතුළත මාසෙකමාරක් ඇතුළත ආපු කම්පැනි චේට් මම සියලුම දෙනා කතා කරන රෙකෝඩින් කරනවා හැබැයි මෙහෙන් ඒ රෙකෝඩින් කරන්න හේතුව තමයි මම ඒක විදේශ සේවකටත් යවනවා විදේශ සේවකේ ඒ කොරියන් ඩිවිෂන් එකට මම යවනවා මෙන්න එකට අවුරුදු දෙකක් තිස්සේ කට්ට කාගෙන හිටියනේ ගෲප් හදාගෙන මං ගිය ගමන් කම්පැනි වලට එන්න හදා හදනවා chance එක කියලා මේ ෆ්ලයිට් එකට නැග්ගට පස්සේ අර ලංකාවේ ඉන්න මිනිස්සු ගැන හිතන්නේ නැහැ මේ අවුරුදු 25ට අඩු අය මේ ඉන්නේ ඔක්කොම කතා කරන්නේ කතා කරාම නම් අර මේ මොකක්ද අර කියමනක් තියෙනවා බොක්කේ දඩ මස් දහකේ මුදු රැස්ද මොකද්ද කියලා. ඒ වගේ තත්ත්වයක් මේ තියෙන්නේ. මේ ඇවිල්ලා ඉන්න මිනිස්සුන්ට එයාලා දකින්නේ මගේ ආර්ථික පැත්ත විතරයි. එන්න ඉන්න මිනිස්සු මම මේ මිනිස්සු මම මෙතන ඉඳලා මම අවුරුදු 4 මාස 10 හරිය අවුරුදු 9 මාස 8 හරිය ඉඳලා යනවනම් ඒ යන තැනට මම තව ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් ගෙනත් දාලා යන්න ඕන මිසක් මං විතර සල්ලි හම්බ කරගෙන ගිහින් මේකට වෙනත් රටක මිනිහෙක් එන එක නෙමෙයි. අපි නිතරම හදන්න ඕන මම යනවා නම් මගේ තැනට මම තව ශ්‍රී ලංකයේ මෙතෙන්ට දාලා යනවා ඒ හිස්තන පුරවන්න කියන. ඒක කරන්න දැන් ඉන්න කවුරුවත් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා පරණ ඉන්න අය මෙයාලට ජොබ් හොයලා දෙනවා. හැබැයි ජොබ් හොයලා දෙන්නම් කියලා ඒ මනුස්සයා එළියට ගත්තම ඔයන් සෙන්ටර් එකට එක්තරම් යන්න ඉන්නේ නැහැ. මොකද එයා වැඩ අරගෙන ඉන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. මේ ප්‍රශ්න निराකරණය වෙනකම් අලුතෙක් කෙනෙක් ආවොත් පහර දුන්නොත් පහර දුන්නොත් කොරියන් ජාතිකයෙක් ඒවට විසඳුම් තියෙනවා. එතකොට අපි අනිවාර්යයෙන්ම පඩි දුන්නේ නැත්නම් ඒ සියලුම දේවල් වලට තියෙනවා. විසඳුම් තියෙනවා. නමුත් වැඩ මාරු කියලා හරි කම්පැනි මාරු කරන්න ගියොත් එතකොට ඒ සජන්නේ අවුරුදු දෙකක් තිස්සේ බලාගෙන ඉඳලා මේ ගෙනාපු මිනිස්සු මෙහාට සල්ලි බඳලා. එතකොට සජන්නේගේ පාඩුව එක පැත්තකින් අපි ශ්‍රී ලාංකිකය කියලා ශ්‍රී ලංකය කියන 100 100ක් අහන්න එක නෙමෙයි තියන්නේ. මධ්‍යස්ථව දකින්න ඕන. ප්‍රශ්නයක් වුණා මධ්‍යස්ථව දකින්න ඕන. ඒ දැකලා ඒ ප්‍රශ්න වලට අපි අලුතෙන් එන හැම කෙනෙකුටම පරණ ඉන්න කෙනෙක් උදව් කරේ නැත්නම් එයා යන්න දඟලන්නේ නැහැ කිස්සේ තුන. හැබැයි ඉතින් මග්ගාව මේකේ රෙකෝඩින් තියෙනවා දෙසැම්බර් 8 ඉඳලා මට මේසුත් ඇහුවනේ රෙකෝඩින් ගොඩක් ඇහුවනේ කතා කරාම දැන් ඊයේ පෙරේදා එක්කනේ දීවර වෙලා එයාට හදන්නේ ගැහුවා. මම ගැහුණා කම්පැනි චේන්ජ් එක මම අරන් දෙන්න යන්න පොලිසියට. එතෙන්ට ගිහිල්ලා. ඊට පස්සේ වෙන වටපිටාවෙන් කතා කරන මිනිස්සෙක් වෙන කොහේ හරි වැඩ කරලා ෆෝක්ලිෆ්ට් එක සත්‍ය හෙනවා. දැන් මම ඇහුවා ඔයා කොහේ හරි කම්පැනි එක වැඩ කරනව නේද? නෑ මේ වාහනේ සත්‍ය කිව්වා. මම කිව්වා වාහනේ සත්‍යයි ෆෝක්ලිෆ්ට් එකේ සත්‍යයි කිරිස් කිරිස් කාලේ එන එක අහන්න ඕනේ නෑනේ. ඊට දවසකට පස්සේ මට කතා කරලා කියනවා ඒ සජන්ගෙන් යන්න කියපු එක විතරයිලු මෙයාට ගහලා නෑ. මෙයා ගැහුවා කියලා. එතකොට මේ මිනිස්සු මේ ගුණාට අඳන්න හදන්නේ කවුද මේ? අපි නිතරම දකින්න ඕන මං ශ්‍රී ලංකය කියලා ශ්‍රී ලංකය කියන 100% PR කරන කම්පැනිට ඇගිල්ල දික් කිරීම නෙමෙයි. ඒක එහෙමනම් පුළුවන් නේ මිස්ටර් කොරියන් ජාතිකයෝ කියන්නේ කොරියන් ජාතිකයෝ කියන 100%ක් අහලා ලංකාවෙන්නට සාධාරණ ඉෂ්ට නොකර ඉන්න. අපි මැද ඉඳගෙන වැඩ කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ 150 50 හරියටින් කියන්නේ 100% අහගෙන හිටියට 150යි ශ්‍රී ලංකාවේ කියන තහන් ඉඳලා 150යි. මේ මැද ඉඳගෙන ප්‍රශ්න විසඳුම් දෙන්න ඕන. ඉතින් ඒකෙදි කොගියන් ජාතිකයේ කොගියන් සජන්ින්ගේ පැත්තට අදිනවා නම් මම ශ්‍රී ලංකාවේ වෙලා ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩ කරන්න අපි කෙනාගේ පැත්තට අදිනවනම් මෙතන සාධාරණයක් ඉෂ්ට වෙන්නේ නැහැ. අපි හරි තැනට එන්න ඕන. ඒ නිසා මගේ මම එක ඉල්ලීමක් කරනවා දැන් ලපන සැටින්දලා යන්න ගන්නවා මේ පරණ අය කිසිම කෙනෙක් අලුත් අයට උදව් කරන්න හදන්න එපා කම්පැනි චේන්ජ් එකට. නැතුව අනිත් දේවල් වලට උදව් පදව් කරන්න ඇඳුම් පැත්තට ටිකක් අරන් දෙන්න ගන්න බොන්න ඒ වගේ දේවල් වලට උදව් කරන්න කම්පැනි චේන්ජේ වැඩ අමාරුයි මට මෙතනින් යන්න ඕන කියලා එයාලට මාස 6-7ක් පටි ගන්න අරින්නේ ඒ බබා ලෙවලක් නැහැ අපි දැනුවත් වෙන්නේ කොරියාවට ඉතින් ඒ නිසා ඒ ණයත් බලන්න මම මෙතන ඉඳලා මන් තව ලංකාවේ කෙනෙකුට රැකිය අවස්ථාවක් හදනවා ඒ කරලා තමයි මේ රැකිය අවස්ථාව ප්‍රයෝජන හදන්න තියෙන්නේ ලංකාවේ ඉන්නකම් මේ අය කිව්වේ ඔය පරණ මිනිස්සු තමයි අපිට එන්න දෙන්නේ නැත්තේ. ඒ මිනිස්සු තමයි අපිට සලකන්නේ නැත්තේ. මේ හැටි අවස්ථා නැති කරන්නේ අලුතෙන් එන කට්ටියට කම්පැනි චේන්ජ් කරොන්ටන්ට හදන්නේ මේ කට්ටිය කියලා. මම කියන්නේ පරණ මිනිස්සු මේ රැකියා ටික තියාගන්න තව try කරනවා. අලුතෙන් එන මිනිස්සු එන්න ඉන්න මිනිස්සු ගැන බලන්නේ නැහැ. Tamange වැඩේ විතරයි කරන්න හදන්නේ. මෙන්න මේක නතර වෙන තාක්කල් මේක මේ ප්‍රශ්න විසඳන්නේ ඇත්තටම මම මමත් ඒ කියන එකඟ එකඟ වෙනවා මොකද විශේෂයෙන් අපේ කට්ටිය ආවම මේ ආව ගම කම්පැනි මාව කරන්නේ නැත්නම් ඇග්‍රීමන්ට් එකේ තියෙන රැකියාව නෙමෙයි මට තියෙන්නේ. ගොඩදෙනෙක් කියන දෙයක් ඒක. දැන් ගොඩදෙනෙක් කියන මටත් දෙදෙනෙක් කියන මම වෙලා තියෙනවා. මේ ඇග්‍රීමන්ට් එකේ අපේ කිලෝකේ ආස එකේ තියෙන රැකියාව නෙමෙයි මම කරන්න ආවට පස්සේ කියලා චෝදනා ගන්න ආයේ ඉන්නවා. ඒ ගැනත් මම හිතනවා නිවැරදි අවබෝධයක් නැහැ මේකලට. ඒක නෑ. ඒ කට්ටිය සදයන් නෙම්ලා තෙහෙන් ඔක්කයකට සම්බන්ධ වෙලා ගේන කට්ටියත් ඉන්නෝනේ. ඒ ගෙනාවත් මොන දේ කරත් හැම කෙනෙක්ම දැනුවත්ව ඉන්නවා. කරන්න තියෙන වැඩ කොරියන් වලට වඩා ඉංග්‍රීසි වලින් දාලා තියෙන්නේ. මේ ඒව බලන්නේ කම්පන චේන්ජ් එක බලාපොරොත්තු වෙන්න ඉන්න අය. හිතන අය. හොඳ ඇත්තටම ඒක තමයි කතන්දර කියලා මම හිතනවා මේ ගොඩක් අය දැන් එන්න බලාගෙන ඉන්න අය ඉන්නවා නම් මේ මෑතකදී මම හිතනවා දිගින් දිගටම දැන් එන්න බැරි වෙච්ච අය ගොඩක් එන්න අවස්ථාවල උදා වෙනවා. ඉතින් හැම දෙනාම මතක තියාගන්න. මේ අපි අනිවාර්යයෙන්ම මොකද්ද අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන් එනවා නම් ඇග්‍රීමන්ට් එකේ තියෙන රැකියාවට වඩා වෙනස් රැකියාවක් ඔයගොල්ලන්ට අම්බ වෙන්නේ නැහැ ආවට පස්සේ අවුරුද්දක් දෙකක් කොහොම හරි කට කාගෙන තමන් ගෙනාව සදානන්ත සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරන්න ශ්‍රී ලාංකිකයින් විදිහ ශ්‍රී ලාංකිකයේ විදිහට මටත් ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ගෙන් ඉල්ලන්න තියෙන එකම ඉල්ලීම කියලා මම හිතනවා මොකද ඒක වෙයි තවත් කෙනෙක්ට රැකියා අවස්ථාවක් උදා කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් වේවි කියලා මම හිතනවා හොඳයි. ඉතින් ඔන්න ওই විදිහට අපි කතා බහක නිරත වෙනවා. ඉතින් දෙකින් දෙකටම මේ ඉතාම වැදගත් දේවල් තමයි කතා කරේ. කාලය ගියා අපිට තේරුනේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි පුංචි දෙයක් තව මට මේ දෙපළගෙන් අහන්න තියෙනවා මේ දැනට කොරියාවේ අවුරුදු 4යි 10ක් නේ සම්පූර්ණ කාල සීමාව අවුරුදු 4යි මාස 10ක් කාල සීමාව වැඩ කරාට පස්සේ කොරියාවට නැවත වතාවක් පැමිණීමේ අවස්ථාවක් උදා වෙලා තියෙනවා. චේත්කු චෙඩෝ කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට ස්පෙෂල් ටොපික් ලියලා එන්නත් පුළුවන්. චේප් සොන්සල් කල්ලෝජා විදිහට එන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේ අවස්ථාවන් දෙකක් උදා වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම ඉන් ඔබට බැලුවොත් මේ විදිහට දෙවනි වාර ආවායට E7 වීසා එක උදා වෙලා දෙනවා. E7 වීසා, E7 4 කියන වීසා එකට ඇප්ලයි කරන අවස්ථාවක් වෙනදී මේ වැනි ක්‍රම හඳුන්වා දීලා තියෙද්දී තවමත් අපේ අය නීති විරෝධීව රැඳී සිටිනවා නේද කොල්ලා. ඒ ගැන මොකක්ද අදහස්? 연희 살리 어, 한복하라는 위따라 오네니사 아원이 에토코토 어 아이미엔드모 오네남 보호모아 살리 디일라 아이미엔모 오네네드 어, 살리 디일라 아이미엘라 플러스네 위산다크라는 것도 어 노밀레 우다우크라는 프로말라스도 <laughs> 뭐, 우다와 일란이 레또 살리티 일라 우선더프라노안네도 그런데 살리 있더라 후야나요 살리 바우치카라라 미산더 카라라 사망의 살리 바우치카라라 야노하나 하리 음. 아 에우나도 아잉서커 미니스터 어 앞에 EPS 기한이 니티리티 디에노아 에 니티리티 월라도 후하나 네. 기비스만 위로뜨워 외나외다 가데레우아난 아웅 음. 어 살리 노둔노 음. 어 근데 어네 프레말라서 마마 다워 외너 어, 센터레케 우다우크랄라 노밀레 그 위선더크라는 가담는 불루와 그안에 달리 밑따라 반모일라 디에노아 있어 위사선 에네도 달리 담마이 아와수이니 달리 마우치크랄라 සල්ලි යොදා කියලා මේකප් හරි මාරු කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔය දන්නවනේ උදව් කරන්න කියලා කට්ටියක් ඉන්නවනේ. ඒ පිරිසට සල්ලි දීලා කම්පැනි මාරු කරන්න හෝ ඒ වගේ දේවල් වලට යොමු වෙන්න එපා කියලා කියනවා. මොකද නොමිලේ විදේශිකයන් සඳහා වූ උපදේශන උපකාරක මධ්‍යස්ථාන රාශියක් කොරියාව පුරාම දෙනවා. මන්ත්‍ර චෝනාන් වල තියෙනවා මේ දන්සින් මන්ත්‍ර ඒ විවිධ ප්‍රදේශවල අන්සාන්වල මෙතුමිය ඉන්නවා. තෝල්ල වැරදතුමයි විදි ප්‍රදේශ කීපයකම මම ක්‍රමේ තියෙන කිමේ නගරේ ඔය විදිහට තියෙනවා. ඉතින් එම ස්ථාන හරහා ඔයගලන්ට නොමිලේම නිවැරදි උපදේශනයක් ලබාගෙන ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් නිවැරදි උපදේශනයේ යොමු වීම මගේ ඔය අපිට මම හිතනවා මේ අර වගේ අර වගේ මේ ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්නේ නැතුව ප්‍රශ්න නිවැරදි කර ගැනීමේ අවස්ථාව උදා වේ. මම මම හිතනවා යොමු කරපු ප්‍රශ්නය තමයි මේ දෙකේ මෙසේකට මම හඳුන් උදාහරණයක් කියන්නම්. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අන්සන් වලට දිගින් දිගටම කෝල් එනෝනේ ගොඩක්ම මට වඩා අන්සන් වලට ද පොයින්ට් සෙන්ටර් ගියාම හැම කෝල් එකක් වෙන්නේ අන්සන් අන්සන් පිළිකොන් දැන් කෝල් සෙන්ටර් එකට. ඒතර මටත් වෙනවා මට වැඩි හරියක් වෙන්නේ හෑන්ඩ් අපේ කට්ටියගේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා ලංකාවේ නම් අපි මේ ලංකාව පහත් කරලා කතා කරනව නෙමෙයි ලංකාව හුරු වෙලා තියෙන්නේ මුදල් දුන්නොත් වැඩේ හොඳට වෙනවා මුදල් දුන්නොත් වැඩේ වෙන්නේ නැහැ කියන තැනට. දැන් අපි කියන්නේ කොරියාවේදී මුදල් දීපු තැනකෝයි මිස්ගේ ගාවට ආවත් අපේ ගාවට ආවත් අපි වෙනසක් කරලා තියෙනවද? මුදල් දීලා වැඩේ කරගත්ත අයට මුදල් නැති කට්ටියට වැඩක් කරගන්න කියාම අපි මේ සෙන්ටර් වලින් මේ සෙන්ටර් කොරියානු රජයෙන් පවත්වාගෙන යද්දී අපිට කිසිසේත්ම මම නම් කියලා තියෙන්නේ මේකට එන කෙනෙකුට පකස් පෙට්ටියක්වත් ගේන්න එපා. අපිට ඒ සියලුම දේවල් මෙතනින් ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලා තීරණය කරලා බලන්න සල්ලි දීලා වැඩ කරන තැනකුයි නොමිලේ වැඩ කරලා තියෙන තැනකුයි ගිහිල්ලා වෙනසක් මොනවා හරි තියනවද? කතා බහ කියීමේදී වෙනසක් තියනවද මොනවා හරි කියලා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් සල්ලි දීලා වැඩ කරගන්න කෙනෙක් ගියාම කොක් එකක් එහෙම හදලා දෙන්න පුළුවන්. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මගේ ගාවට ඔෆිස් එකට වැඩ කරගන්න ආවොත් මම එයාට කෝපි එකක් හදලා දෙනවා මෙතන කෝපි හදාගන්න තිබ්බ වුණාට ඒ තියන්නේ නැහැ මොකද මං හදලා දෙන්නේ එයා ප්‍රශ්න 100ක් අරගෙන එනවා නම් අපි එයාට හදාගෙන පොන්න නැතුව කෝපි එකක් හදලා දුන්නම එයාගේ ප්‍රශ්න 100ට 20ක් අමතකයි අපි කෝපි එකක් හදලා දුන්නම ගේන ප්‍රශ්න ඊට පස්සේ කෝපි එක බීලා කතා බහ කරන්න ගත්තට පස්සේ වෙන්නේ මොකද ඒ මනුස්සයාගේ හිතේ තියෙන ප්‍රශ්නේ ඒ කම්පැනි එකේ ඉන්න කවුරුවක් අහන්න කෙනෙක් කවුරුත් අහන්නේ නැහැ ප්‍රශ්නවලට මේ වගේ හැම කෙනෙක්ගෙම තියෙන්නේ කාර්යබහුල ජීවිතේ රෑ නමයට වැඩි වෙලාවක මොන වෙලාවවත් එයා දකින්නේ එයාගේ ඒ මානසිකත්වයේ ගෙදරට කතා බහ කරගන්න එයාගේ තියෙනවා මගේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මගේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ නැහැ එයා අහන් ඉන්න කවුරුත් නැහැ දැන් අපේ තියෙන උපදේශන සේවය උපදේශන සේවය නිසා අපි මෙතෙන්ට ආවොත් එහෙම එයාත් එක්ක සුබදව කතා බහ කරලා මේ ප්‍රශ්නෙට විසඳුම් දුන්නම කම්පැනි සලකන්නේ බෙහෙත්යෙන් එක්කරන් යන්නේ හොස්පිටල් එකට මේ කොරියන් ජාතිකව තමන්ගේ ළමයාට උනත් තනියම ගිහිල්ලා බෙහෙත් ටික අරන් එන්න කියලා කියන්නේ. මෙහාට එන්නේ අවුරුදු 20 21 ගියාට පස්සේනේ. ඒ නිසා අපි දැනගන්න ඕන අපි මේ බාල බොළඳ ගැටි හිතන්නේ නැතුව අපේ වැඩ කරගන්න මේකට අවශ්‍ය වෙලා තියෙන්නේ හැම කෙනෙකුටම වගේ මේ උපදේශන සේවය එයා කියන දේ අහන් ඉන්න කෙනෙක්. කවුරු හරි හැමදාම නෙමෙයි මාසෙට සැරයක් දෙසරයක් හරි එයා කියන දේ අහන්න විතරයි ඕන. ඒ බැලුවම එන කට්ටිය ගොඩ අයට ප්‍රශ්න නැහැ. අර එයාගේ මානසිකත්වය ඔන්න ඔක තමයි තේරුම් ගත යුතුයි කියන එක තමයි කියන්නේ. ඉතින්ද තමයි අපි නිතරම යන්නේ මම නම් කෝපයක් හදන්න ඉලියලා එළියට හරි ගිහින් විනාඩි 5ක් විතර කතා කරාම බැලුවම මොකුත්ම නැහැ. බලාගෙන යනකොට අන්න ඒක තමයි මම හිතනවා මම මුලින් පටන් ගනිද්දී මෙතුමා ශ්‍රී ලාංකිකයෙන්ට පියෙක් වගේ කියලා හඳුන්වන්නේ මම හිතනවා. වැඩි හිටියෙක් විශේෂයෙන් වැඩි හිටියෙක්. ඒ වගේම අත්දැකීම් රාශියක් තියෙන කෙනෙක් විදිහට ශ්‍රී ලංකාවේ ඉඳලා එන තරුණ දරුවන්ට මම හිතනවා හොඳම උපදේශනය මේ දෙපළකින් මතර ලැබෙනවා කියලා අත්දැකීම් අනුව බලද්දී ඉතින් මගේ ප්‍රශ්නයට තවමත් උත්තර දුන්නේ නැහැ. නීති විරෝධීන් තවමත් රැඳී සිටින්නේ ඇයි කියන එක. අර ක්‍රම 30 දී 어, 어, 기안리, 어, 아노시코 플러스 내리기는 어. 기안리, 코리아부터 에윌라, 핸드폰 뒤에 놓 음. 웨더 블러 뒤에 놓 어, 뭐, 방학수감 뒤에 놓아, 이커니사 랑카워드 양나 아하 내리는. 아, 그만 돼. මට වෙන තියෙන්නේ මගේ තර්ක උතන නෙමෙයි තියෙන්නේ මට කතා කිරීමේ සීමා සහිත ප්‍රමාණයක් තියෙනවා ඒ සීමා සහිතත්වයට විතර මම කතා කරන්න අපේ අයට ගොඩක් අයට දැන් ගිය සැරේ ඊසර් ඊසික ගත්තම මම 27 දෙනෙක් උගද ලංකාවේ අය හිටියා කොරියාවෙන් මේ chance දීලා ඉස්සර තිබ්බේ D3 එකේ අවුරුදු 3 විතරයි ඊට පස්සේ අවුරුදු 4යි මාස 10යි වුණා අවුරුදු 3 3 දෙසරයක් වුණා ඊට පස්සේ 4.10 වුණා. 4.10 දෙකක් වුණා. අවුරුදු 9 මාසක. දැන් ඒකත් එක්ක තව අවුරුද්දක් වැඩි වුණා. බෝනස් අවුරුද්දක්. එතන මේ ඉන්න අයට සෙනසුරාදා ඉරිදා මේ යාළුවොත් එක්ක එකතු වෙලා මේ වෙනත් දේවල් කරනවට වඩා මේ කොරියන් භාෂාව මේ සෙන්ටර් වල උගන්වන්න තියෙන නොමිලේ. ඊට තව ඉන්ටර්නෙට් එකේ YouTube එකේ හැමතැනම තියෙනවා. ඒවත් එක්ක ගිහිල්ලා පාඩම් කරලා පාඩම් කරලා ඊසෙවන් ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. නමුත් අපේ අයට හොඳම දේ තියෙන්නේ ක්ලාස් එකකට එන්නේ කෝ ළමයි 10ක් එකතු කරගන්න බෑ. නමුත් බොන කන කනකට බලන ලයිව් එකක් දාලා කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියලා. කාල සීමා ඉවර වෙනකොට කාල සීමා ඉවර වෙනකොට බලනවා මට ලංකාවට යන්න විදියක් නැහැ. සල්ලි නැහැ. මේවට විකල්ප තමයි ඊසෙවන් එකට යන්න මුල ඉඳලම කොරියන් භාෂාවේ හැම දෙයක් එකම හදාගෙන යෑම. හැබැයි මම හිතනවා මෙතනින් එහාට වෙනත් මාර්ගවලින් කොහේ රටේ ඉන්න දඟන ඒක නම් සුදුසු නෑ කියන දැන මම දකිනවා. මෙච්චර ක්‍රම තියෙද්දි. තියෙද්දි. මෙවැනි නීත්‍යානුකූල රැඳී සිටිනේ අවස්ථාව මෙතරම් දීලා තියෙද්දි. පහසුකම් දීලා තියෙනවා. පහසුකම් දීලා තියෙනවා. දීලා තියෙනවා. මිලේ උගන්වනවා. මිලේ ඉන්නේ සෙන්ටර් වල කොරියන් භාෂාව උදාහරණයක්. තවත් පිළිවෙලට උගලන් කැමති නම් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මෙවැනි ක්‍රමක් තියෙනවා. ඉතින් භාෂාව ඉගෙන ගන්න සහ මේ විදිහට කරලා තමන්ට කැමති මේ මේ තමන්ගේ අරමුණ වලට යන්න පුළුවන් දිගින් දිගට ඉන්න කෙනෙක්ට. ඉතින් මම හිතනවා නීති විරෝධීව රැඳී සිටින එක මේ එන්න බලාගෙන ඉන්න එකට අම්සේ බලපෑමක් වෙනවද? අලෝපේම තියෙනවා වගේ. යන්නේ එතනම ලෝක නීති විරෝධීව අය කියන්නේ 에알라더 엔느아여 알로띵 엔느아여 어, 시마카라 음. 아우르도 데가 나하난카라 나하난카라 시마카라 아두카라 아, 아두카라 어, 에카니사 스리랑카 아여더 그런데 미니스 어 디스 학카다하 데네 인달라네 어 나하르다 나하르다 나하데네 와게 아두인다 මේකෙන් කීප දෙනෙක් එහෙම කරාදත් කමන්නේ මම මම හිතන විදිහටම දැනට ඔය ජීවන වෙන්න කනපු අය ඉන්නවා කනපු අයට ලංකාවේ නඩු දාලා තියෙන කඩිවල උසාවියේ. ඒක රජය අපකාරය දෙන්නේ කසම් කරන්න ඕන. ඉතින් අපි හිතනවා මෙතෙන්දී වෙනත් විකල්ප මාර්ග වලින් ඉන්නවට වඩා නීත්‍යානුකූල ක්‍රමවේදය තුල Tamanta එන මම නම් දකින්නේ හැම වෙලාවෙදම කියන්නේ තමන් ඉන්න පළවෙනි කම්පැනි තමයි හොඳම ආයතනය. දෙවෙනි ආයතනයට යනවා කියන්නේ කොහොමද මොකද කියන එක දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි එතන ඉඳගෙන අවුරුදු 9යි මාස 8ක් ඉන්නවා කියන්නේ අද 1 ලක්ෂ 6ක ලක්ෂ ගිහිල්ලා. එතකොට අපි 1 ලක්ෂ 20ක් නම් අනිවාර්යෙන් අතට ගන්න ඕනේ. අතට ගන්නකොට අපි 18ක් ගැව්වා රුපියල් ලක්ෂ 3ක් ගිහිල්ලා. මාස 58ක් තියෙනවා. දැන් දැන් තියෙන ක්‍රමවේදෙත් එක්ක මාස 68ක් මාස 68ක් බලන්න රුපියල් ලක්ෂ 3 ගානේ කීයක්ද කියලා. අපිට මට හිතෙන්නේ ලංකාවේ ජීවිත කාලෙ මිනිස්සුත් හොයන්න බැරි ඒ සමහර ඒක ව්‍යාපාරන කරොත්. ඉතින් ඒ නිසා ඒ පැත්ත බලලා හරියට හිටියොත් මේ කොරියාවේ කාල සීමාවෙන් එහාට යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අර අධ්‍යාපන මට්ටමත් අරගෙන ගිහින් ඉතින් ඉසොල් යන්න පුළුවන්. කියලාවත් වෙනවා. මොකද ඇත්තටම කාලයක් බොහෝ දුරට ගත වෙන නිසා අපි ඉක්මනින්ම කෙටියෙන්ම අහමු මේ දැන් කොරෝනා වසංගතයේ තියෙන කොරියානු භාෂා විභාගේ පැවැත්වුණේ නැහැ. මම ඇත්තටම දැනුවත් වුණා මෙතුමාගෙන් සාමාන්‍යයෙන් වසරකට දෙවරක් විභාගයේ එකවරක් වසරකට එකක් ස්පෙෂල් දෙකක් සහ කොරියානු භාෂා ප්‍රවීණතා විභාගේ වසරකට එකවරක් පැවැත්වුණා මෙතෙක්. නමුත් මේක හේතුව මොකක්ද? කොරෝනා වසංගතයේ හේතුවෙන් විභාගයේ පවත්වන එක නැවතිලා තියෙනවා. ඉතින් එතකොට එතකොට කොහොමද මේ විභාගය දැන් නැවතිලා තියෙන විභාගය නැවත වතාවක් පැවැත්වෙයි කියලා ඔව් ඒක නම් සේවත් නම උනේ කියන්නේ ඒක සැරයක් වෙන්න තියෙන EPS එකේම තියෙනවනේ MOU එකේ එතකොට දැන් මෙච්චර කල් පැවැත් නොපැවැත් වෙච්ච නිසා කොරෝනා කොරෝනා නිසා ආවිත් නැහැ විභාගේ පාඩම් කරලා මම හිතනවා මේ ආවට පස්සේ නැවත වතාවක් මෙවුරුද්දේ විභාගයක් තියෙනවා කියලා පස්වෙනි මාසේ තියෙනවා කියලා ලංකාවේ ක්ලාස් එකේ ඒක මම හිතනවා හොඳ අවස්ථාවක් වෙයි කියලා. ඒ වගේම තමයි මේ නැවත කාලේ දැන් අපි මේ සොල්නා ලිවාඩුව තිබ්බානේ. මේ සොල්නා ලිවාඩුව අතර මහරේ මේ දෙදෙනෙක්ම ශ්‍රී ලාංකිකයන් දෙදෙනෙක්ම වෙන්නේ 130 කරගත්තා. ඇත්තටම මේ ලංකාවේ එක්කයේ 130 කරගත්තා. අනික නා බීමක් මුදට වැටුණා. ඔය විදිහට කියනවා ඉතින් ඇත්තටම මේ මේක ගැන බලද්දී දැන් ලංකාව වල කම්කරුව විවිධ රටවලට යනවා. සෞදි අරාබියාවට යනවා. විවිධ විවිධ රටවලට සේවකීන් යවනවා. ඒ ඒ රටවල් වලට සාපේක්ෂව කොරියාවේදී ජීවිත අහිමි කරන ප්‍රමාණය වැඩි කියලා මම දැනගන්නවා. ඒකට යම් කිසි හේතුවක් තියෙනවා. ඔබතුමාගේ අත්දැකීම මගේ අත්දැකීම මේක කියන්න බෑ. මගේ අත්දැකීම මේ කියන්නේ. ඒකට තියෙනවා දැන් අපේ අය වැඩි හරියක් අය ඩැමේජ් වෙන්න හේතුව අපේ අය වැඩි හරියක් ඩැමේජ් වෙන්න හේතුව අපි රෑ 12ට මේක කරන කට්ටියන රෑ 12ට නිදා ගන්න ඕන. නිදාගෙන උදේ 6ට 7ට නැගිටින්න ඕන. අපේ අය කවදාවත් රෑ 12ට එකට බුදිය ගන්න. මොකද කය 6ක වෙනසක් තියෙනවා වෙන රටවල් වල. මම මේ අනිත් කියන්නේ තෝ මම මේ කියන්නේ. කය 6ක වෙනසක් තියෙනවා ওই සම්බන්ධතාවයත් එක්ක. එතකොට අපි බුදිය ගන්න සාමාන්‍යයෙන් කය 4ක් 4ක්. පැය හතරක් විතර වැඩ නිදාගෙන ඊගාව දවසේ ගිහිල්ලා වැඩ කරන්න අපිට වෙලාවක් නැහැ. මොකද අපිට නිදිමත. සාමාන්‍ය උදේවලුවේ නැතත් දවල් කාලේ හමුනාම නිින්ද යනවා. ප්‍රෙස් මැෂින් වල වැඩ කරන කට්ටියට පොඩි තප්පර දෙක ඇති ඩැමේජ් එකක් වෙන්න. ඊට පස්සේ එයාලා කතා කරාම මම ඉතින් ගොඩාක් අයගෙන් අහලා බලනවා මේකට මොකද්ද හේතුව? ඒ හේතුව එක පැත්තක් ඔය මම කිව්වේ. තව තියෙනවා මේවට. රෑ නිින්ද නැති එක. ඊට පස්සේ ගෙදර මේ දවල් දවසේ වැඩ කරලා ගෙදරට ආවට පස්සේ මේ කම්පැනි කාමරේට ඇවිල්ලා උයාගෙන කාලා බීලා නිදා ගන්න හැදුවා කියලා හිතමු. ගෙදර බිරිඳ පටන් ගන්නවා ඒ පැත්තේ පාදී. ඊට පස්සේ ඕක යනවා පැය ගන්න. ඔය වලිය පැය ගන්න කැදිය තියනවා. ඊට පස්සේ මේ මිනිසයා මෙහි බීමත් වෙන්න පටන් ගන්නවා. බීමත් වෙන්න පටන් ගන්නවා. අපි හිතමු දැන් නයිට් කරන්න යනවා කියලා. ලයිට් කරන්න යන කට්ටිය ගත්තම ලයිට් කරලා එන එන උදේ වැඩ වැඩ ඇරලා වැඩ ඇරලාට පස්සේ කොමාරි දවල් වෙලා ඔය ටික උයාගෙන කාලා බීලා පුදිය ගන්න හදනකොට ඔන්න ඉතින් ගෙදරින් පටන් ගන්නවා වලිය. ඒ වලිය පටන් ගත්තා ඒ මිනිස්සයාට සෝදි බෝතලයක් දෙකක් නැතුව නිදා ගන්න බෑ. ඒ මිනිස්කට එක තැනක නැහැ මෙන්න මේ දේවල් වෙනස් වුණේ නැත්නම් මේ සියදී නසා ගැනීම මේවට සියලුම දෙනා මම මේ ඔක්කොම ලකොරියා වෙන්න කට්ටියට ලංකාවේ මිනිස්සුන්ගේ වැරදි කියන දැන් නෙමෙයි ලංකාවේ මිනිස්සුන්ගේ වැරදි තියෙනවා ලංකාවේ ලංකාවේ මෙහාට ඇවිල්ලා අයගේ වැරදි තියෙනවා ඒවට මේ සියලුම දේට අපේ හිත සංසුන් කරගන්න ඕන ඔක්කොටම මම නම් හිතන්නේ අපි වෙන වෙන මේක එක්කෙනාට කියනවට වඩා මේ ඇවිල්ලා තියෙන අවුරුදු 20 ගණන් 30 ගණන් වල ඉන්න අය නිසා එයාලට පුළුවන් මේ කියන දේවල් අපි මේක කියලා අපේ සිය දෙනෙක් මේ වීඩියෝ එක ඇහුවොත් එහෙම එක්කෙනෙක් හැදෙනවා නම් අපි ඒක ගැන සන්තෝෂ වෙනවා. මොකද 100ම අපිට හදන්න බෑ. නමුත් මේකේ එහෙම කතා බහ කරලා වටපිටාවේ ඉන්න කට්ටියක් දැනගන්න ඕන මං ඉන්න මං ඉන්න කම්පැනි කවුරු හරි වස්ත්‍රාකාරයෙන් මානසිකත්වයේ වෙනස් වෙලා තියෙනවා එයා වටපිටාවේ තව යාළුවන්ට හරි ගමේ යාළුවන්ට හරි කියලා පන්සල් වල ඉන්න හාමුදුරුවන්ට හරි කියලා එයාගේ මානසිකත්වය හොඳ පැත්තට හදන්න. හොඳ පැත්තට හදන්න. දැන් මට හිතෙන්නේ <clears throat> සියදිය නදා ගැනීම 2017 ඉඳලා වුණා ගොඩක් අය අනතුරු වලින් මරණ ගොඩක් හිටියා. මේවට අනතුරු වලින් මේ සියදිය නදා හානි වෙච්ච ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා නම් ඒ කට්ටියට මින්දට වීම ප්‍රධාන හේතුව. සියදිය නසාගත ඒවා නම් ඒ කට්ටියගේ පුජ්‍යලක විස්තර අපි නිතරම අහලා බලන්න ඕන අපේ පැත්තට විතරක් නෙමෙයි. අනිත් පැත්තේ. අනිත් පැත්තේ කියන සම්දේපාන්ගෙනුත් අහලා බලන්න ඕන මේ ප්‍රශ්නෙට මේක වැරද්ද තියෙන්නේ කාගෙද කියන දැන. ඒ ඉඳලා අපි මරණ මනසට ගෙල දික් කළ වැඩක් නැහැ. නමුත් මේ ප්‍රශ්නේ විසඳුම් හොයන්න නම් ලංකාවේ ඉන්න කට්ටියත් මේ මනස හොඳින් තියාගන්න පුළුවන් විදිහට ප්‍රශ්න ඇති නොකර ඉන්න ඕන. මෙහි ඉන්න කට්ටියත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් ඇති නොකරගෙන සුවබර නිින්දක් තිබ්බොත් මේ සියදී නසා ගැනීම වලට අකාලේ මරණ වලට යන්නේ මේ කාර්මික රට. කාර්මික රටේ නැරනවා තමයි. දැන් සාමාන්‍ය මැද පිරිස දෙක තියෙන ගෙවල් වල ඇතුළේ වැඩි ඒවයි මොකුත් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මේකට අපි හැමෝම දෙපැත්තම බැලන්ස් කරගෙන යන්න ඕන. දැන් ගොඩක්ම මෙහි ඉන්න අය බීමත්ව තියෙනවා. ඒ බීමත්නේ ගෙවල් වලින් ප්‍රශ්නයක් ආවොත් එහෙම බීලා පියපදවන වෙලාවක් තියෙනවා. ලයිසන් ඇක්සිඩන්ට් වෙනවා. සල්ලි හම්බ කරන්න ඇවිල්ලා හිරේ ඉඳලා යන්න වෙනවා. මෙන්න මේ ප්‍රශ්න විසඳ ගත්තොත් පමණයි අපේ කාල සීමාව ඉඳලා ලංකාවට ගිහිල්ලා අන්තිම ජීවත් වෙන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන්නේ. ඒ වගේ අහන්නකොට ගොඩක් දුකයි. يعني ලෝකයේ ශ්‍රී ලංකා 프로타머う 외다간노, 고등학생월 비에노, 음. 이코 못했어. 부다 아가머니うん、 부다 아가머니사 부다 아가머니삐값 살터나 카라는, 바로 살리살리 후연네 바, 어, 멜라워 뒤에 동안한 코리안 바. 사워 이게 나갔네うん、바 음. 와, 어, 와야, 우 뭐라죠? 미아양. 미아양 음. 카라는, 어, ecco, amano, 어, parla, parlano io però non volevo. Mamma, 가만히 히트 봐야 이게는, 이게는 아니, 아니. 이다가는 갈라요, 이약, 아와셔야 돼요. 살리살리 보여라, 담아어 말하는 외로운. 그러니까, 많이 들어본 분들, 분들, उपदेश. एक दम अंदर तो मैं तीन साल पहले करते हैं मैं අපේ කට්ටිය සාමාන්‍යයෙන් දවසට පැය 12ක් වැඩ කරන්න තියෙනවා නම් පැය 16ක් වැඩ කරනවා කියලා තමයි මෙතිමිය කිව්වේ. ඒ යන්නේ අපි සල්ලි වලට යනවා මිසක් අපේ අපේ නිරෝගීභාවය ගැන ශරීරය ගැන අපි හිතන්නේ නැහැ කියන එක. ඒ ඒ සල්ලි හම්බ කරන්න වැඩ කරන්න සමහර ආයතන වල තියෙනවා 26ක් තමයි 24. පැය 24 ගත්තොත් එහෙම කෙනෙකුට දවසට 8යි පැය 4යි පැය 12 තමයි උපරිම වැඩ කරන්න ඕන. පැය 24ක් වැඩ කරනවා කියන්නේ දින 3ක වැඩ කිරීමක් මේකේ. එතකොට ඇඟ සම්පූර්ණ මිස් වෙලා රෙස්ට් එකක් නැතුව. ඒක තමයි මෙතුමිය දැන් මේ පැහැදිලි කරලා කිව්වේ ඔයාලට. මම හිතනවා එවැනි අවස්ථාවල අනතුරු වලට මුහුණ දෙච්ච අය පහුගිය කාලේ හිටියා. එක දිගට මේ විදිහට යාගන්චු ගන්න යාගන්චු ගන්න කළා. මේ දිගටම වැඩ කරලා මම හිතන්නේ ඒගොල්ල වැඩ කරන මැෂින් එකට මම වෙලා අනතුරු වලට ලක් වෙනවා. ඉතින් මම උපදේශ දෙයක් තියෙනවා කියන්නේ 아페라데ા દ ે ફાસ્ટેને 기하데는그웨디 맨날 코도아람미어 에카스만 또 대바나스 데카 준다라고 에다카라는 음. 음. 불완 기알라 에코 예, 그, 어, 크리아카라노 메 아우 아우르데 음. 기안니 어크리아나열라어 외다다 엔니 넷데 기거다마 외데 케레 우안이사 에알라더 다만게 지위떠요 아랍색크라는 오니니사 어, 웨더크라는 아더크라노 음. 오야라다 대바너스 대파 에띠 아, 아 아니 에피네미 마게 타게 보고도 에야마 아하노아 걔네 어 OT 자원 한모에이네뜨니사 부닥 두카이 매 컴퍼니 아이겐노온의 기아노와 예컨 이 게토 기아니 이크만더 메레노아니사 기아의 네트워 음. 대나가니 네트워 메레노아니사 매 니트리티 아, 히아카라노아니사 네. 아, 네. 카로나 카로나 외당 아두이더 칸멜리더 음. 후리안 마샤오 이게나가 ඇත්තටම මම හිතන හොඳ දෙයක් කිව්වේ කියලා. මේ කොරියාව දැන් ඉස්සර මේ වැඩ වැඩ වැඩ වැඩ වැඩ පල්ලෙන් පල්ලෙන් හම්බෝ වැඩමයිනේ කරේ මේ කොරියන් ජාතිකයෝ. නමුත් ඒ අය මේක වෙනස් කළා. මම හිතන මගේත් අත්දැකීම් තියෙනවා. වෙනස් කරන්න හේතුව තමයි මේ කොරියාවත් දැන් අර සංවර්ධිත රටක් තමයි. ඕන් හොඳම ආර්ථික 10 ඇතුළතදී හිටියා. නමුත් ඕන්ට තිබ්බ අඩුපාඩු තමයි මේ වෙල්තියා පැත්ත චුට්ටක් අඩු වෙලා තිබ්බර වැඩ කරනවා මිනිස්සු මහන්සි වෙන්න ඕනි ජීවත් වෙන්න නම්. නමුත් ඒ අය දැන් මේ ක්‍රමයේ චුට්ටක් ඒ ක්‍රමෙන් ඈත් වෙලා මේ අය මේ යොයු යෝගාශික වැඩි කරනනේ යෝගාශික කියන එක නැත්නම් අපි නිදහස කියන එක නිදහසේ කාල සමාව තමන් වෙනුවෙන් ගත කරන කාලය වැඩි කරලා තියෙනවා જાතියක් විදිහට ඔහොම හොඳ තීරණයක් අරගෙන තියෙනවා මම හිතනවා ඒක ඉතාමත් වැදගත් වෙවි ඔබලාටත් තමන්ගේ ශරීරය ගැන හිතන්න මේ වැඩේට වඩා අවධියක් තියෙන එකට එකතු කරන්නේ දැන් මේ කට්ටිය කියන්නේ අපිට පැය 52 දීලා කම්පැනි චේන්ජ් එක දෙන්න කියන්නේ. තව කොහේ හරි කම්පැනි එකට ගියත් ඒත් පැය 52ම තමයි. ඒත් පැය 52ක තියෙන්නේ. අපි නිතරම හිතනවා මේ රටේ නීතියට අපි අනුගත වෙනවා මිසක් ඒකම මේ කොරියාවට ගෙනල්ලා ඉන්න විදේශිකයන් ශ්‍රී ලංකිකයන් විතරනේ විදේශිකයන් ගෙනල්ලා තියන්නේ කුඩා කර්මාන්ත ශාලා නගා සිටුවීමට මිසක් විදේශිකයන්ට සල්ලි හම්බ කරගන්න මට පැය 52 මදි මට තව පැය 10ක්වත් ඕන මාසෙට ඕටි එහෙම කියන්න නෙමෙයි මේ රටට අපි ඇග්‍රීමන්ට් එකක් ගහලා ගෙනල්ලා තියෙනවා ඇග්‍රීමන්ට් එකක් ගහලා ගෙනාම ඒ ඇග්‍රීමන්ට් එකට අනුකූලව පඩිනඩි ගෙවනවා නම් අපි එතනයි එතනින් නතර වෙන්න ඕනේ. එතනින් එහාට අපිට තර්ක කරන්න යන්න බෑ. ඉතින් ඒ නිසා අපි හැම වෙලාවකදීම සමහර අය මේකේ සතිය පැය 52යි කියලා වෙනස් අක්කාකාරයෙන් ගිහිල්ලා account එකට සල්ලි දාගෙන company නම් වලින් ලක්ෂ 30 සම්පෙක්මානෝන් පොල්ගුම් ගෙවලා ඒව තියෙන දැනුත් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ওই 52 කතන්දරේට වැඩ වැඩි නම් වැඩ වැඩිනම් ඔකට එකේ ආයතන කරන ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. සමායිට 19 ලක්ෂ 14000 බේසික් එක ලක්ෂ 22කට විතර දෙනකොට වෙනත් ක්‍රමවේද තියෙනවා. ක්‍රමවේද තියෙනවා. එතකොට 52 OT වලට විතරක් දීලා බේසික් ඒ වගේ ක්‍රමවේද තියෙනවා. මම කියන්නේ මෙතෙන්දී අපිට මේ දෙන ප්‍රමාණයෙන් අපි සෑහීමකටපත් වෙනවා. ඇග්‍රීමන්ට් එකේ අත්සන් කරලා එනවා නම් 14 19 ලක්ෂ 14000යි තියෙන බේසික් එක OT පැය 3 නම් දෙන්න සතියට පැය 52 කරන් OT මේ සම්පූර්ණ මාසෙටම OT පැය 50ක් වගේනේ තියෙන්නේ. දැන් 19 ලක්ෂ 14000යි OT පැය 50ක් කරාට පස්සේ එනවා ලක්ෂ 7කට ආසන්න ගන්න. එතකොට ලක්ෂ 25ක් ඇවිල්ලානේ. ලක්ෂ 25ක් කෙනෙකුට ඇවිල්ලා. අපි ඒ ලැබෙන දේ සෑහීමකටපත් වෙනවා. එතනින් එහාට අපි මේ මහ පොළොව අල්ලන්න මේ ලෝකේ බලන්න යන්න ඕනේ නැහැ. ඒ ගානෙන් අපි ජීවත් ජීවත් වෙන්න බලමු. අවුරුදු පහක් යනකම් තියෙනවනේ කොරියාවේ ඉන්නේ. ඒ නිසා ඊට වඩා දේවල් කරන්න ගිහිල්ලා තමයි කොරියාවේ පළවෙනි සැරේම අරබයි කපි ඉස්සලා හරහා සල්ලි දාගෙන ලක්ෂ 30ක් ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ ඉමිග්‍රේෂන් එකේ වීසා ගන්න යනකොට චෙක් වෙනවා මේ කම්පැනි අරබයි කපි ඉස්සලෙන් කම්පැනි නමින් සල්ලි එනවා. අනුන්ගේ සල්ලි. එතකොට තව සමහර අය ඉන්නවා අනුන්ගේ බැංකු පොතකට සල්ලි ගන්නව ගිහිල්ලා. අනේ අර අහිංසක මිනිස්සෙක් නිකන් බැංකු පොත දීලා ලක්ෂ 30 දඩ ගිහපු කට්ටියක් ඉන්නවා. මෙන්න මේ අපි කිසි හැම දෙයකදීම අර මෙස් කියපු විදිහට සතියේ පැය 52 වැඩ කළා. අපි සෑහෙනකට වර්තලා නිරෝගීව අපි කොරියාවේ කාල සීමා ඉවරනකම් ගෙවපු කියන ඉල්ලීම තමයි ඉල්ලන්නේ. ඒක මම හිතනවා ඉතාම වැදගත් කාරණාවක් කියලා. ඔව් අවසාන වශයෙන් දැන් බොහෝ දේවල් කරුණු කරුණු කතා කරා. අවසානම වශයෙන් මේ දැන් ඇත්තටම කොරියාව දිගින් දිගටම කියනවා එකම පැරික එක පැරික සේවකින්ගයක් තියෙනවා. මෙතුමියක් සඳහන් කරා සේවකයෝ හිඟයි. ඉතින් දැන් ශ්‍රී ලාංකිකයෝ එන ප්‍රමාණයට අඩුයිනේ සාපේක්ෂව ගත්තොත් ඉතින් අපි ශ්‍රී ලාංකිකයේ විදිහට ඒ අයත් බලාපොරොත්තු වෙනවා ඇති ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට වැඩියෙන් රැකියා අවස්ථා හිමිවෙනවා නම් හොඳයි කියලා. ඔබ දෙපළම ශ්‍රී ලාංකිකයන් සම්බන්ධව කටයුතු කරනවා. ඔබ ජාතික කොරියානු ජාතික කාන්තාවක් නම් ඔබතුමියත් ශ්‍රී ලාංකිකයන් වෙනුවෙන් තමයි මහා උපදේශනය දෙන්නේ. ඉතින් එවැනි අය විදිහට මේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් රැකියා අවස්ථා වැඩි කර ගැනීමට යම් කිසි ඔබතුම ඔබ දෙපළගෙන් යම් යෝජනාවක් තියනවාද? කොහොම කටයුතු කරොත් අපිට වැඩි වෙයි? මම නම් ඉස්සෙල්ලාම කිව්වා අපි ගිය අවුරුද්දේ තානාපත්තුමත් එක්ක කතා කරා අපි මේ රැකියා ප්‍රවර්ධනය. එන්න එන්න රැකියා ප්‍රමාණය අඩු වෙන නිසා අපි ඉස්සර අවුරුද්දකට 6000 ඒ ප්‍රමාණය ආවා කොරියාවට. දැන් මේක අපේ අඩු වෙන්න හේතුව තමයි 2011න් පස්සේ 2011 මේ සමාජ මාධ්‍යයේ ජනාකීර්ණ වීමත් සමග ඒක තමයි අපේ මිනිස්සු හැමදේම මේ සමාජ ජාලය හොඳ දෙයකට පාවිච්චි කරාට කමක් නැහැ මේක භාවිත කරන්නේ නරක දේවල් වලට කම්පැනි ඔය 2011ට කලින් සාමාන්‍ය 2010 2008 වගේ කාල සීමාව වල කම්පැනි මාරු කරේ නැහැ කට්ටිය දැන් මේ එන කට්ටිය කම්පැනි මාරු කරන නිසා තමයි එහෙම නැත්නම් සජනින් කෙනෙකුට විරුද්ධව නඩුවක් දානවා. මම හිතනවා මගේ ගාවට එන කට්ටිය නඩු දාන්න ගත්තොත් එහෙම මගේ ගාවට ආවෝ කවුරු හරි මේ පඩි ගෙව්වේ නැහැ කියලා 1 ලක්ෂ 5යි ගන්න කියලා හිතමු උදාහරණයකට. මම සජනින්ට කතා කරනවා. එතකොට අර ඉස්සරහට අර නරක අකුරු දෙකක් දාලා තමයි කියන්නේ සජා පඩි දුන්නේ. ඔන්න ඔය විදිහට මම කියන්නේ සජනින් මොකද උනේ කියලා ඊට පස්සේ නම්බරේ අරගෙන මම සජනින්ට කතා කරනවා. කතා කරලා සජනින් අපි මේක හදි කරමු. ලක්ෂ 5ක් දෙන්න තියෙනවා නම් ලක්ෂ 3හමාරකට ඉස්සෙල්ලා 4ක් ඉල්ලනවා දැන් 3හමාරකට හරි යනවා. අපි හිතමු මේක මම නඩුවක් දැම්ම කියලා මම නඩුවක් දාලා සජන්නේ මුසාවි ගෙනල්ලා අපේ කෙනත් උසාවි ගෙනාවත් එහෙම සජන්නේ කියනවා ගන්න කියන සජන්නේ කෙනෙකුට ශ්‍රී ලාංකිකයෝ ගන්න එපා කම්පැනි වලට කියනවා. ඉතින් අපි හබි කරගත්ත සජන්නේට කතා කරලා පහ ගන්න තියෙන තැනින් ලක්ෂ 3කට 3හමාරකට ගන්න කියොත් අපේ කෙනාට නඩු වලට යන ගිතන් යන්නේ නැහැ. නොදොන්චොන් එකට ගිහිල්ලා එදා දවසේ වියදම් බස් කුඩිය ටැක්සි ගාස්තු කැම්පේන් වලට යන වියදම් යන්නේ නැහැ. ඔන්න ඔය ක්‍රමවේදයට ගියාම සජන්නේ තව අවුරුද්දක් දෙකක් හරි ගියාට පස්සේ ලංකාඥය නඩු දැම්මේ නැහැ කියන තැනට අපිට ආයතනය ලංකාවේ කට්ටිය ගන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. අපේ අය උදේ කරන්නේ මොකද්ද? ලක්ෂ පහ ගන්න තිබ්බත් මේ සජන්ෙන්ට මෙහෙම කරන්න ඕන කියලා හරි යනවා නඩුවක් දාන්න. ඒකට නඩු ගාස්තු යනවා වෙනම. පුද්ගලික අයට දුන්නම. ඒ දෙයලා එයා වැඩ අරගෙන නොදොන් තොරණ එකට යන්න ඕන. එයාට ඉතුරු වෙන්න දෙයක් නැහැ. අපි ඊට වඩා හොඳ නැද්ද? හැකියාව වර්ධනය කිරීම සඳහා මේ සජෙන්ඩින් එක අපි කරගෙන අපි කරගෙන ලක්ෂ දෙක පාඩුනාට කමන්නේ අපේ account එකට දානවා අපි යන්නේ නැතුව සජෙන්ඩින් ගාවට ඒ හරහා ඒ සජන් නිම්ලා මගේ ගාවට ඇවිල්ලා සජන් මම මේ සේමියක නඩු දැම්මොත් මම දන්න කියන ඔක්කොම කියන ලංකාවේ මිනිස්සු ගන්න එපා කියලා. ඒක නෙමෙයි කියන්න ඕන. අපි අර විදියකට ගියොත් මගේ ගැන විතරක් නෙමෙයි හිතන්නේ එන්න එන්න ඉදිරිය ගැන. ඊට අමතරව දැන් ඔය අපි දානපතුමා එක කතා කරගෙන වෙනම වැඩ පිළිවෙලක් ගියා. මේ හැම පැත්තකම තියෙන මංගල්ව හාමුදුරුවෝ කතා කරගන්න. ඊට පස්සේ ප්‍රධාන කුජ්ජලය කතා කරගෙන අලුතෙන් දාන කම්පැනි වලට කියනවා එක සැරයක් ලංකාවේ කට්ටිය අරගෙන බලන්න. එද හැබැයි මේ එන කෙනා හොඳට වැඩ කරනවා නම් තව කෙනෙක් ගන්න පුළුවන් ආකාරයට. ඒ අයිල මේ කම්පැනි හරිනා කියලා කිව්වොත් එහෙම ආයෙ ලංකාවේ කට්ටිය ගන්න නැහැ. රට ගන්නේ. ඔන්න ක්‍රම වේදට කියොත් අපිට මේ හැකියාව සාධක කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔබතුමී කියන්නේ ආ වදන කියන්නේ ප්‍රශ්නේ 해대는 것도 이카나 위산다 파란데 그런 거요. 혼다의 기아라 히테노아라 외너 기아네비 나도라라 파란데 그런 거요. 혼다의 기아라 히테노아 맞다는 사장님 쓸나게 어, 기아네 도란네 네티 해도나 이카네미 나도라라다 나도 노달라다 이카네미 기아네 어 이살라머 코리아마다 엔니 아잉엔노 오네니사 본더리레노아 수만네야 마세야 본더리레노아 기알라 아잉엔느 이더레놀로 어 우야라 히탄는어 사장님나 코리안 방커로한 위대시커 방커로한게 해띠 오포모 단노아 우야라 히탁 아마르요 기안네어 맞아. 혼돌 이래는 와나 사장님 맞아. 니와도 되는 어, 어 이스프리다로도 기힐라 수어야 카하는 오늘 기한이 내투어. 깜빡히 마음에. 어, 아마메니 사이에는 이래되는 기한 와나 어, 사장님 히단네 미야 모노허리 네. 사카차카라노 모노허리 어, 네, 어, 우다오카라나에 있노와. तुम्हारी वेदों खोलला एतना द 양론에 기하라 이남 이그 커퍼티 내에서 커피 사장님 부각일로와 미안하도 <laughs> 에코 브로드이 음. 에토코토 에코 베니 네토 우야나도 베니 네투어 에코 사카차카로노도 에코 아하간요네 기안니 어, 고모와 애와게 크라니 내뚜어 아이겐드 오데나 미살라모 다만게 엥거 수와야 크라는 이스프리 달러데 얀는 이와도 듣는 애띠나 노동부터 계힐라 이와도 됐나 하다는 내 땅 아빠도 콜 크라는 이와도 낸누부터 기안나 හොඳ ඇත්තටම මේ දෙපළව මම දැන් සඳහන් කරේ විශේෂ හේතු මේ කම්පැනි වලට ලංකාවේ ගන්න නැති වෙන්න හේතුව එකක් තමයි මෙතුන් මේ සඳහන් කර විදිහට මේ කම්පැනි මාරු කරන්නේ. පොරලෙන දෙකක් පැහිමාරු කරන එක. අනිත් එක තමයි මම හිතන මෙතන සඳහන් කරන්නේ නඩු දානවා. එතන තමන්ට අර අපි කියන්නේ මේ කන්න දීපු අත මොකද්ද හපා කන්න එපා කියලා කියනවනේ සිංහල කියනවා. එතන මේ වගේ මේ ඉස්සර කන් පඩි අරගෙන කම්පැනියෙන් දුන්නේ නැහැ කියලා හරි මොනවා හරි කරා හරි සදාන්නට ඇත්තටම නඩු දාන්න එපා. ඒක ඉස්සරම සිංහල ජාතිය අපි ඒ වගේ වැඩ කරන්නේ අර කියනවානේ ඕ පාත්තට වැටෙනවා. ඉතින් ඒ නිසාම මේ අපි ගොඩක් ඉවසලා ඉවසීමෙන් යුතුව ලංකාවේ තව කෙනෙක්ට ඉඩ ඇති කරලා මෙතන ඉන්න ඉඩ දෙන්න ඇති කරලා ඉඳ කටයුතු කරනවා නම් ගොඩාක් හොඳයි කියලා හිතනවා. ඉතින් මයි හඟල් කැපේ සමග මේ විශේෂ පුද්ගලයන් දෙදෙනෙක් අද සම්බන්ධ වුණා. විශේෂ කාරණා රාශියක් කාලීනව මම හිතන වැදගත් කාරණා රාශියක් සාකච්ඡා වුණා කියලා මම හිතනවා. කාලයකට පස්සේ මයි හඟල් කැපේ අපිටත් හිතුණා සමාජ සත්කාරයක් විදිහට මෙවැනි වීඩියෝවක් ඉදිරිපත් කළ යුතුයි කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මයි හඟල් කැපේ සමග සම්බන්ධ වෙච්ච පුෂ්ප ප්‍රේමලාල් මහත්මයාටත් අපේ ඕන්ෂිල් මහත්මියටත් මම විශේෂයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔබගේ වටිනා කාලය මේ විදිහට වයිහන්ඩල් කැෆේ වෙනුවෙන් වෙන් කිරීම සම්බන්ධව. ඉතින් ඔබ දෙවලට ස්තුතියි කියලා මම මට අවසන් වශයෙන් වචනයක් කියන්න ඕන. ඇත්තටම අපි මෙච්චර දවසක් සම්පරු ගැටළු වලට වෙන වෙනම වොන්සිල් මිසුස් වෙනම කරාට මට මෙතෙන්දී අපි දෙගොල්ලගේ දෙන්නේගේ කොරියන් ජාතිකයේ ශ්‍රී ලංකාවේ එක එතකොට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒකද දැන් එක එක්කෙනාගේ අදහස් තියෙනවා මම අරයත් එක්ක තරහයි මම මෙයත් එක්ක තරහයි මම මේ විදියයි මේ විදියයි අපි ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට හොඳ දෙයක් දෙනවා නම් මොකද නිතරම මම කෝන්සිල් මිස් එක්ක මම දන්නේ නැති දේ මොන හරි තිබුණා අපි ෆේස්බුක්යෙන් කතා කරගන්නවා ෆෝන් එකක් කරලා මේක කොහොමද කරන්නේ මෙහෙම මෙහෙමයි කියලා අපි මේ ප්‍රශ්නෙට අහලා ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට හරිම දේ තමයි දුන්නේ ඉතින් ඇත්තටම මිස්ටර් බොහොම ස්තුතියි මේ අවස්ථාව ලබා දීලා නිවාඩු දවසේ මේ කරන මයි අංකල් කටේත් අපි උල්සාන් ඉඳලා සෝල් ලැබෙන්නේ මම අපි දෙන්නම සම්පර්ක කරගෙන මේ වගේ කම්කරු උපදේශන සේවය ලබා ගත්තේ ගැනත් මම බොහෝම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපේ මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙන අපි සියලු දෙනාම තුන් දෙනාම වැඩ කරන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ වෙනුවෙන් ඉතින් ඒ නිසා මොකද මේකේ ඉරේ පිටිපස්සේ නොපෙනෙන කට්ටියක් ඉන්නවා මෙතන. ඉතින් පිටිපස්සේ ඒ කට්ටියටත් මම ස්තුතිය උද කරනවා සුනිල් මල්ලිය කට්ටියටම මේ වැඩ කටයුතු කැමරා වලින් සහාය දෙන ඒ සියලු දෙනාටම මේ බොහොම ස්තුතියි අපිව සම්බන්ධ කරගෙන මේ වැඩසටහන කරන්න සහභාගී සම්බන්ධ කරගන්නට හොඳයි ඉතින් ඔව් ඉතින් අවසන් වශයෙන් මම හැඟ කැපි සංඛ්‍යාව හැමදාම සැදී සිට ඔයගලන්ට මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා කාලයකින් වීඩියෝවක් නගා ඉඳලා ඔන්න වැදගත් වීඩියෝවක් මේ විදිහට දාන්න පුළුවන් වුණා. බිඳු පිළිබඳව මේ දෙවල් විශේෂයෙන් සිතවන්ත වෙන්න ඕනේ මම මේ අවස්ථාවට උදා කර දෙන්න පිළිබඳව. ඉතින් එහෙමනම් නැවත වතාවක් වචනා කියන වීඩියෝකින් හමුවෙනතුරු හැම හැමදෙනාටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එහෙමනම් නැවත හමුවෙමු.